үсүү. Монгол руу очихоор байна. Гөө энэ очроо очроо. Аа, очроо юу? Очроогийн үсээр нь гоё байгааз. Чи нэ 10-ийнхаа юм дээр очроо гэж нэг ийм үс мөстэй болж очихоор байна. Ариг. Чи Америк гэж тедэр нь нэг. Баа тедэр тэгээд хаацсан бах юм байна шүү дээ. Би бас нэг гоё өснөө стилтэй болмоор л. Чи миний стилийг хараа штэ. Миний стил одоо нөгөө нэг Сүхбаатрыг алсан ламтаа жоохон төгстэй болоо. <laughs> Ингээд явдаг те. Чи стилтэй нэг анхаарсан дээр хоо гэж чи одоо өөрийн санал болж ич чи гэж жоохон хувц мууцлалт одоо тод тод өнгийн хувц мууцж байна. Хард. Ховц ховц яга маганда бүр сайн шүү гэж. Хард ховц жоохон муутай би чи. А тэр муу шүү чи Америкээс очиж неон гэрэл мэрэл тийм неон өнгө мөнгөтэй хувцтай л очмоор байна даа гэж. Одоо авин эндээс нэг үжихэн ус хайг май. Тэгээч <laughs> чи хоёлаа нэг хослий л доо. Тэгээс тэгээ чи очоод тэрийнхээ өмсөд мань яг эндээ бас өмсцэн. Биш. Тэгээ. Биш хослий гэснээс та нар их нэртэйгээ юу хос ховц өмсөх юу хэр дуртай вэ? байсан шүү. Манад бол байсан байсан. Байсан уу? Үе нэг үе байсан уу ер нь? Нэг үе жишээ нэг хоёр хувцаслаар миний мэдх юм байсан. Нэг юм Монголын юм нэг соёмтой бодол гарсан шүү дээ. Нэг юм шилтгэдэг. Ааха. Тийм гарч ирсэн. Юу вэ? Тэрийг их манай их чүүгж явуулаад бид хоёрт нэг тийм хар өнгөтэй бодолгүй байсан. Ааха. Дараа нь бид хоёр өөрснөө нэг юм ханцуутай юм даавар цамц авсан юм аа. Суперменний юм эмблемтэй. Аа, зэ зэ. За бусдаарч бол тэгэл мэдэхгүй одоо өөр ч адилхан юм уу байхгүй бах уу. Аа. Ганц нэг адилхан гутал мутал байж яж бас магадгүй баха. Тий бах тий. Яг гэхдээ яг юуг хослуулж өмсөх үү гэдэг бас их удаа учиртай юм шиг байна тий. Тий. Магадгүй. Тэр дээл хослуулж өмсөх бол нэг жоохон сонин үү. Яг яг ямар үед гэдгээс шалтгаалж байна л та тий. Тийм үү. Тий. Тэгэхгүй одоо дээлэл жоохон сонирхол харагдаад идэв. Очроо дэлгүүнтэйгөө хэр ослоо тий. Хос хувц. Оо, ослоо ослон тэгэл. Ааха. Тэгэл э, гурлаач хослно, хоёлооч хослно. За тэгвэл хослон жаргахын тавилангээ дууг дуулах гэдэг. Тэр чинь нэр яаж хэлдэг вүлээ? Э, э, Хувцыг тэгтээ ихнэр л сонгочдөг л дөө. Ер нь олоо. Энд тэгдэггүй. Тий. Ер нь тийм дээт. Үс миний үс нэрээ яг тэр Сүхбаатрыг алсан лам шиг болчихжээ. Сая усанд орж гараад ирсэн чи. Тий тэгээд алаагүй боохоо ч гэсэн. Одоо энэ урахаараа яг нэг ийм л болтго юм байна. Захирал захирал нилээ завгүйлгүүгээд байна тийм үү? А өнөөдөр нэг том ажлын ард гарсан. Аа яа дандаа лавс төр гэж. Гэрийн бараа арах боллоо. А гэр гэр дээр ирсэн. Одоо хэлчихимээр юм шүү. Оффиснита заваар болваа гэд. Цэвэрхэн суугаарай. Өө тэр чи очроогийнх байсан юм уу гэдэг. Тий. Оо гэдэг. Тий. Зэц. За хэдийгээр шууд эхлэхгүй яах вэ? Юу гэж бодож байна? Юу шүү. Одоо юу үлээх вэ? За тий. За, за сайн байцгаана уу залуучуудаа. За тэгээд ирчүүд ийхүү сонсон байдгийг бүр хүлэн барин одоо сонсдог. Ярьсан мөн. Тий, За тэгээд тэгээ доогуур бүр хүлээж байгаа сонсдог шүү. Та гурвыг алгасахгүй сонсдог шүү гэж одоо бичсэн бөгөө за тэгээ яг энэ үгэндээ эзэн байж чаддаг бүх улсуудаа бид гурвын зүгээс маш их баярлалаа гэдгийг хэлээд ийхүү подкастаа эхлүүлсэн байдаг юм аа. <laughs> За хайртай шүү өмсөй гэдэг. Тэ. Тэ. За тэгээд а одоо юуг өнөөдөр магадгүй анх удаага сонсож байгаа хүн байх юм бол Э, ирчүүд ийхүү ярьсан байдлын подкастаас подкастаас та яг юу сонсох вэ гэхээр бид бол гурван өөр газраас гурван өөр сэдвийг сөхөн ярилцдаг байгаа. А энэ дээр бол зүгээр л өөрсдийнхөө үзэл бодлыг бол солилцдог. А тэгээд а яг ямар сэдв хэн яаж ярих юм бүүмэд а тэр нь өөрөө илүү одоо энэ подкастыг явуулж байгаа бид гуравт ч кайфтай сонсож байгаа хүмүүст ч кайфтай байдаг. За тэгээд Америк нэгдсэн улсаас очроо Австри улсаас төвшөө, Монгол улсаас бас төвшөө миний би одоо одоо ингээд подкастаа эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. За, өнөөдөр сэдвээ хэн эхлүүлэх юм? Оо, хин ч яах вэ? За, төвшөө эхэлчихлээ. За. За, эхлээрээ төвшөө. <laughs> За, тэгээ. За, би эхлэе да гэж. За. Би асуулт гэхээсээ илүүтэйгээр аа нэг зүгээр үзэл бодлыг өөрийнхөө нэг мэдэж авсан үзэл бодлыг та хоёроос асуух гэсэн. Аа. Тий. Тэгээд энэ бол нэг э, тулгаа дагаа юм бол биш. Өөрийнхөө үзэл заримдаа би ингээ бот нөгөө заримдаа ингээд нөгөө юугээ хардаг байхгүй юу? Подкастуудаа. А тэгэхээр ингээд нөгөө өөрийнхөө үзэл бодлыг асуулт болгож асууж байгаа нь хүмүүст өөрийнхөө үзэл бодлыг нэг тулгаад байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрүүлдэг юм шиг байгаа. Эцэг заавал яг юм А дээр Б-ийг нэмбэл одоо 2 дээр 2-ыг нэмбэл хэлдвэ гэж асуулт асуулт биш өөрийнхөө энэ ер нь зөв үү буруу юм анаахаа бид нар хүртэл найзуудаас асуудаг шүү дээ би энийг ингэж ойлгоод байна ер нь энэ ер нь зөв үү гэж нэг асуудаг шүү дээ өөрсдийнхөө үзэл бодлыг яг тэр маркаар л ярьж байгаа шүү гэдгийг одоо зүгээр э, замаа засаар хэлчихье <laughs> Би ч ер нь энэ подкастыг жоох э, эсрэг дүр нь болоод байгаа их шиг санагддээ шүү дээ заримдаа. <laughs> Дүр мөр гэж байхгүй бах уу? Тэгээс сайхан. За энийг ийм мэдэж явлаа өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд. Аа одоо ингээл бид нар ингээл ярьдээ шүү дээ. Залуу ахтай ингээл өгтлөө шоуд шоудж байгаа л маргааш нь хичээл ажилдаа яваал ингээхээр яадаг ч үгүй явдаг байж одоо ингээл одоо шүнж өнгөө шовдох ч юм уу ингэхээр одоо бол үстэ чадхаа болжээ гэл те. Нэг залуу нас нь тэр нэг 18-аас нэг тийм 25 насны тэр нэг юм хүний нэг тийм нэг хүчтэй акта тий юунд ч ядардггүй нэг тийм нэг сайхан үе байжээ. Тэгээ би ингээ бодсон байхгүй юу. Яг тэр нэг гоё өөрийнхөө батранд пул байсан үед хүн юунд цаг хугацаагаа зориулж чадсан нь ирээдүйд амьдрах амьдралын тэр чигт нь шийдчихдээ болов гэж. Яг тэр гоё үеэ те одоо өөрийгөө боловсруулахт ч гэдэг юм уу өөрийгөө цэнэглэхэд ч гэдэг юм уу зарцуулж чадсан өөрийгөө олоход ч гэдэг юм уу зарцуулж чадсан улсууд нь илүү бас нэг амжилттай тий өөртөө яг тэр үедээ өөртөө цаг гаргасан улсууд нь илүү гоё амжилттай яваад байгаа юм болов а тэр үедээ л тэр гоё аагда тэр гоё одоо тэг яасан ч ядардггүй яасан ч ажирдггүй өстой нөгөө барын аманд гараа ихэвч буцахгүй тэр үедээ одоо шоу даац ч гэдэг юм уу аль эсвэл одоо тоглоом тоглооч гэдэг юм уу тэр үеэ тийм юм бүхэлдэн зарцуулсан улсууд нэг одоо нэг л уучраа олохгүй яваад байгаа юм шиг надад санагдсан байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор бол тэр үеэл ерөөсө тэр үе бол ганцхан олддог боломж тэр үедээ л айгүй анхааралтай байх ёстой болоо гэж би хувьдаа тэгж мэдэж авсан шүү дээ. Энэ тал дээр тооёр маань ер нь юу юу гэж бодож байна? Миний энэ гаргалгаа ер нь зөв үү, буруу юу? Ер нь яг юу гэж бодож байна? Би юу ойлгомжтой ярьсан уу, ойлгомжгүй ярьсан уу? Ойлгомжтой, ойлгомжтой. Ааха. За би ч бол угаасаа ухааш овчлаа байсан л да. Аа <laughs> Ер нь бол тэгэл хэвчэж их оюутан ер нь 10 жилээс л шоуч юм байлаа шүү дээ. Сая сая хүртэл нэртэйгээр явжсэн. 5 дугаар ангиас их шоуцсан байгаа байхгүй юу? Паах за. Хорол. Аа. 3 4 дөр хороолны Red Rock аа Си хүүхдийн зөөгийн харлуу төв бассейны Ариранг Холливуд гэх юм. 5 <laughs> дугаар ангиас эхлээд зөв барыг он зөв дандаа эртний юм сонсогдчихжээ шүү дээ. Тэ дандаа эртний. Тэгэл э, цаашлаад метро болоод тэгэл оюутан болоод оюутанд очиж хятадч хятадч сайхан байсан. Оо шоуг бол зүгээр утгаараа 4 жил шоуж жагаад ирсэн шүү дээ. Тэгэл ирээд ч гэсэн тэгээ шоуцсан. Тэр нөө шоуцсан шоус би бас сайхан шоуч юм байна. Тэгэл одоо яг зөв заримдаа найзуудтайгаа ярьдیں۔ Ингиж их шоудж их хооронд арай өөр зүйл юм хийжсэн болвол дээрч байсан болов уу гэж ярьсан л та. Гэтэ тэгэл одоо нэг цаг хугацаа өнгөрцөн юм чинь одоо тэрэнд харамсаад яах вэ гэж боддгоо шүү дээ. Гэтэ өсөөсөө төвшөөг хилдэг зөвлөө ядч л тэр залуу тэр их нэрийг тэр их цушингэн байгаа үедээ ядаж нэг зүйл бүр сайн хийгээ сурцсан бол үди тэрүүрээ хоолоо одлоод идчих юм лөө тийм ээ. Гэтэ бүр сайн бүр сайн хийж чаддаг шүү. Тэгэхээр яг одоо бол өөрийнхөө алдаа гэх юм уу бас тэр үедээ би алдаа гэж нэг хэлэх дургүй яг хуу шоудсан надаа их юм өгөөгүй ч гэсэн ер нь иргэд дурсахад бол а жаргалтай л байсан. Аа. Тий. Тэгтээ бол нэг э, юм өгөөл ингэсэн инээ тэр гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Ямар л юм өгөө гэж тэ тийм эсвэл бүжгийн хөвсөлтэй л болсон багтаа. <laughs> Бүжгийн. Тэр бүжгийн хөвсөлтэй л болсон баг. Тэрнээс ш. Нэг ч олон юм байхгүй. Яг маш олон хүн таньдаг болсон. Аа Тэ ер нь үеийнхнийгаа бол ер нь бол бүгднийг мэднэ. Аа. Тэ тэрнээс биш бол нэг сүртэй нэг юу яасан юм байхгүй. Тэгэхээр бол яг чиний юутэй бол за санал бол бүр зөөрхөн чаашаа. Гэтэ бол ерөнхийдөө бол нэг л байна. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө энэ гаргасан жижигхэн алдааг бас хүүхдүүддээ л одоо өвлж өгөхгүймсэн л гэж бодох юм байна штэ. Тэ тэрнээс жишээл нэг айхтар Тий, тийм л байна да. За. Бас. За, миний хувьд бол одоо тэгэж бодож явах юм да. Энэ шоуд нь ингээд аж ахуйд юу сонсогч юм. <laughs> Би бол тэгж л боддог юм шүү дээ. Одоо тэгээ өнгөрсөн цаг хугацааг тэгээ буцааж болохгүй харамсаад яах вэ? Тэр үедээ сайханч байсан уу, муухайч байсан уу, тий? Гэхдээ зүгээр шоудхаас хүн өөрөө нөгөө нэг юу авах вэ гэж харахад юм бол юу ч авч байгаа юм шиг харагдахгүй л байна л та. Гэхдээ бид нар нөгөө өөрснөө мэдхгүйгээр энэ амьдралд хийж байгаа үйлдэл, таарлж байгаа хүн болгоноос ямар нэгэн зүйл сурч идэг юм шиг надад санагддаг байхгүй. Аа. Одоо жишээ нөгөө нэг муу хүн төрг гэж төрдгүү, хүн үнийг л муу олгодог гэж. Аа. Боддгийн би. Аа ер нь бол хүн өөрөөнийх муу төрчсгүү те одоо нөгөө юу гэдгийг нэг тухмхон дээр ингээл 666 гэсэн хүмүүс төрдөг кино байдаг шүү дээ нэг тийм аим шиг юм шиг. Яг амьдрал дээр бол тийм байхгүй л байх л да. Хүн тэгээд өөрийнхөө нөгөө үзэл туулж байгаа амьдралаас л хэн болох төлөвшгөн мэдэрчил байдаг бах. Тэгээ одоо тэр яг шоудлтынхаа үед дээр нөгөө одоо тэрийг хайж чадаагүй гэдэг юм уу? тэр нь илүү их таалагддаг тэр чигээрээ явцсан гарууд хүртэл байж л байна шүү дээ одоо олтол тиймэрхүү байдалтай байж идэг хийж бүтээсэн юмгүйч гэдэг юм уу гэхдээ тэр юм чи өөрөө өөртөө сэтгэл хангалуун байгаа бол тэгэл болоо шүү дээ гэвэл тэгж л бодож шүү дээ аа Гэсэг тэр залуу насны тухай тэгэхээр одоо нөө шоуд гар чинь ядч л одоо охин мохин найрах гэж явж байгаа л тэр чинь эхлээл нэг буруу ярьж бүтлгүүтэл хоёр дахьоос нэг арай гайгүй нааштай, гурав дахь дээр нэг охин мохин найраа аваа явцдаг ч юм уу тийм үстэй. Тэр чинь бас хөөх хүний нөгөө яриа хөгжөөд байгаа юм шүү. За ямар ч хэсэн нэг иймэрхүү төрлийн октод байна нэг ингэж яривал боломтоо гэд. Нэр бид нар мэдгүйсэн юм шиг суралцж л байгаа байхгүй. Бас тийм. Яг нөгөө нэг бас октодтой ярьж чадахгүй гарууд байна шүү дээ. Аа. Тийм очоод нөгөө юу ярихаа мэдэхгүй ч гэдэг юм уу эсвэл бол тэний тэнийг юм яриад идэг ч юм уу үгүй тэр нь яг надад ч юм уу бид нар тэнэг санагдж идэг тэгэхээр бас бас гоё уяраад гараад байна шүү дээ зүгээр өстэй. Хөгжим барайл хөгжим барайл нэг одоо миний таньдаг тийм найз найз бол байж л байна бас. Ааха. Ингээл бүгдээрээ сууж байгаа лууж муу хараад али гитар аваад иргээл тэгэл гитараа барайл дуулаа сууч цуугаар чи нөгөө цуг байгаа эргэжтэйчүүд амар уурлаа шүү дээ. За одоо юм ярья гэх. Окточ юм бүгд шаваа суучж байгаа юм чинь тэгэл тэр чинь бас тэрийг сурсан л биш үү? Би бол тийг л боддоо шүү дээ. Аа. За би бол одоо гитара барих юм бол ер нь маялуулах юм байна гэдгийг өөрөө мэдсэн байгаа байхгүй тэр чинь одоо олон жилийн дундчаар. Аа. Тэр шиг тэгэл одоо яг шавуудахыг одоо зөвч хийж байгаа юм биш зүгээр яг зөв үед бол бүл ахгүй да манайхан нөгөө нэг шоуд гэдэг юмыг хариг уугаад дараа нөгөө гараа бодлоо цогцолцоо гэдэг юм уу гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг юм уу эмэгтэй өмнгийг одоо дарамталдаг юу гэдэг одоо нэг тийм нөө сохтуугасаа болоод те тэгэл одоо энэ нөгөө бие үнэлэлтийг өөгшүүлдэг энэ тийм тийм буудлуудыг дүүргэж одоо энд гимт хэрэг гардаг ч юм уу энэ талаас нь л бидрэг өөрсөндөө тохиолдож байгаа юмар л хараад л одоо буруу л гэж байгаа болохоос ш би бол нарийн цэнгэнэг бол нэг их буруу юм гэж бас боддгоо шүү дээ зүгээр яг хүн яг хэмжээндээ энэ чинь нариг цэнгэлгүй авах тийм ч гэсэн өдөр болгон ажил одоо л өдөр болгон хүүхдээ хараад байгаад энэ юу аах вэ? Хэрвээ хүн үнэхээр тэр нь стрессийн тайлж чадаад яг аль хэмжээнд очоод ямар байдалтай айгүй гоё өөрт нь тийм тааламжтай байж чадчихин тэр хүртлээр тэгэл яваал тэрийг хязгаарлал чадчих байгаа олвол бас надад зүгээр санагдтiin. Тэгэхээр одоо манайх нөө шоуд нэхэр хахан хоо шиг уугаал тэгэл хэрүүл зодон болоод ер нь шоу гэхэр нэг тийм л юм төсөөлдөг үсттэй. Тэгэл одоо на баара хаа гээл архитектийн үүр уурхаа гээл. Тэгээс биш яг ороод бас нэг айтайхан шиг бааранд ороод нэг хэд гурван пиво угаал эсвэл пиво уухгүйгээр би зөвхөн ус уухад бүжгэлж байгаа хүнийг ч гэсэн би зөндөө л харсан шүү дээ. Бүжгэлт гэж л бааранд очдог. Тэгэл сте тэнцэл тэгцэл тэгцэж байгаас тэ хөлснө гоожол ёо ёстой гоё боллоо гэж гэрлүүгээ харчиж идэг тэгэд эн чинь шонгтл уус тэ тэр өнөө үед тэр хүнд уух нь гол нь биш яг тэр чинь би бол тэрийг хараад надад айгүй гоё санагц өөрөө ч их гоё бүжгэлдэг тэгэл аюу гоё утгаар нь яг шоудж байгаа байхгүй төс чи одоо цэнгээ зугаа цэнгэл хийж гэдэг юм уу юу гэдгийг те одоо залуучуудын тэгэхээр аль хэмжээнд яаж хийх үүдгээ мэдээд яг л нэг тийм хэмжээгийн тааруулах юм бол бас буруу ч юм биш байх л та би өөртөө л дутдаг. Тэгээ залуу насны тэр одоо нөгөө яг ийд үйдээ хийж үдэх тэр бол би бол тэгж л бодчих юм зүгээр яг хаа юмыг бол бас заавал нөгөө насаар нь шалгаарлаад дах надад бол нэг тийм юу санагддаг байхгүй. Тэр нэг жоохон харьцангуй ойлголт биш санагдаад байдгийн. Одоо та нар ингээл харахаар одоо энэ хэрвээ мөнгөтэй баян болсон хүнийг амжилттай явж ийн гэж харах юм бол одоо байгаа баячууд чи өв залгамжлаагүй бол ихэнх нь ер нь 40 гарцсан 50 гарцсан хүмүүс байж байгаа байхгүй. 50 хүрээл баяжж байгаа одоо амьдралынхаа их үүсвэрийг олж байгаа гэдгийм үү дүүч хүрээд олж байгаа хүмүүс зөндөл байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс урд нь юу хийж исэн бас л тэрэнд хүрэхийн төлөө хөдөлмөрлж исэн л гэж ярьж байна. Гэхдээ тэрэн дунд нь зугаа цэнгэл байсан л байж дараа шүү дээ. Тийм үстэй. Яг ирч хүчтэй тэр залуу насныхаа ийж яг хийж бүтээх цоглог уюуд дээрэ гэдэг юм уу? Юу гэдгийг одоо ядархаа мэдхгүй, ядарсан ч тэрийнхээ тоодгүй үе дээрээч гэдэг юм уу? Тэгээ одоо энэ нэг юм миний сонсч ирсэн юм байна л да яг үний юм уу худлаа юм уу мэдэхгүй. Англид гэсэн санагдаад ахын нэг залуу 7 хоног дараалдуулж хоёр ажил ээлжиж хийгээд унтахгүй нөгөө өөрөө ирчүүч аавна гэд энэ нөгөө энержи дринк уугаад тэгж жаад нас барцсан гэд хоёр ажил нөгөө 2 7 хоног гिचхгүй мөнгө хийх гээд Тэгээд энэ бол яг нөгөө чиний саяны яриад байсан одоо тэр ихч хүчний чинь гайл та. Би бол тэгж л харсан. Аа залуу хүн нөгөө өөрөө тэр нөгөө залуу бие махбод гэдгээр тий ажиллах нөгөө нэг тий энержи дринк уугаал яваад болоод ангууд нь ингээл болоод ийн гэдээ бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр чинь юм амьд бие махбод нөгөө эд эрхтнүүд байгаа болохоор тэрнийх нь үйл ажиллагаанд тоглолтол одоо тийм байд төрсэн байж таарна шүү дээ. Өөрөө нөгөө би урдны дугаар дээр ярьжсэн нөгөө нэг юм өргөж чадахгүй хүлний булчин татаад бүр сэтгэл байсан ч гэсэн явж чадхаа болоод яг л тэр шиг болчихж байгаа байхгүй ичнэ сэтгэл байсан гэсэн нөгөө бие дийлэхгүй тэгэхээр би бас яг энэ тал дээр би одоо үе тэнгийнхандаа гэдэг юм уу залуучуудаа мэдгүй ер нь сонсож байгаа бүх хүмүүст л ер нь аливаа зүйлийг хэмжээг нь хэтрүүлэх юм бол хортон байна л гэдгийг бас хэлмээр санагдаад байдаг байхгүй. Тийм тэгэхээр нас нь бол над бол нэг чухал биш санагдаад байдаг. Хүний хөдөлмөр зан чанар л хэрэгтэй байдаг баг. Тууштай зан чанар одоо бид гурван энэ подкастыг бас нэлээ олон настай настай ч юу ахтай биднээс ахмад ах ч гэдэг юм уу их ч гэдэг юм уу хүмүүс сонсдгийн юм шиг ажиглагдсан бичсэн даримт төрлүүдийг харж байхад тий. За тэгэхээр одоо би хэлнэ гэхээсээ илүү тэр хүмүүс маань биднэрт зориулж үзэд тууснасаа бас бичиж үлдээвэл их айтайхан байх болов гэж бодож байна л доо. Миний хувьд бол өөрийн бодсноор, өөрийн үзэл дууснаас гэдэг юм уу нэг энэ зэрэгтэй л хариулт байна да найзуудаа. Асуулт нь юу байлаа? <laughs> Бүр төвчөөгийн хариултыг сонсож бүр төөрөлтөө явцсан ч юу асуучлаа гэдэг. <laughs> Нэрээ. Би саяг асуултаараа хариулсан уу? Бүр холиг нь автуул айч. <laughs> Нэрээ юу бол гайцсан уу шүү? Э, Зүгээрээ зүгээр. Нэрээ төвшөөгийн сүулт гаргасан тэр ID ямар гоё юм бэ те? Сонсдог улсууд жоохон биднээс нэг те ахмад гэж боддог улсууд ах юм бол өөрсдөө шүү дээ. Бид нарт бас нэг ахмад хүн байх юм бол оо зарим чи зарим улсууд чи тийм бодолтой байдаг юм лээ. Тий, надад тэр айгүй гоё санагдсан шүү дээ. Хараас надаас ах байгаа байхгүй. Тэгэхэд би ингээ ахаа махаа гэсэн чинь юу яриад байгаа юм те? Чи бит хоёр яг л адилхан амьдарч байна би чамтай яг л адилхан хувцс өмсч би чамтай адилхан хөгжим сонсдог гэтэргээл чи үзэл бодол нь яг ерөөсө хөгшрөөг байгаа хөөхгүй. Тэгээ бити намайг ахаа гэж хэлжээ те. Энд чинь над амар гойс. Хөгшөрдгөө юм биш үү те. Тэ. Би бас тэгж хараад байна шүү дээ. Би энэ хөгшрөлт гэдгийг юу гэж ойлгохдаг гэж тэ. Ерөөсөө л энэ цаг үетэйгээ хөл нийлүүлж алхаж яваал тэр би физиологийн хувьд тэр хөгшрөлт гэдэг бол ойлголт надад байхгүй юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэ? Би физиологийн хувьд амар амар залуухан одоо л нэг 18 20 хүрж байгаа мó гэсэн мөртлөө тэр яриа үзэл бодлынх нь тэр хайрцаглагдсан байгаа байтал тэр юу мөөн ингээд амар хөгшин маневртай хүүхдүүд бас байна. Тэгээд тэгэхээр ерөөсөө тэр хүнийг хөгшин настаа гэдгийг ерөөсөө үзэл бодол тэр хандлага л тэрийг тодорхойлдгийн болоо да гэж би хоцсон. Өөрийгөө би хөгшин гээл тийм үзэл бодолтой тийм хандлага ажиглагдаад өгөх юм хийж таныг өгшин гээл тэгэл явж штт тийм штт дат хүүний л юм бахта одоо бас нэг ахархах ч юм уу тийм бас дуртай хүмүүс байдаг штэ тий тийм бах уу ганц нэг насны зүрүүн дээр ахын доо ахын доо гэдэг хүмүүс байна аа гэж тэгээ ер нь тэр ер нь зөв үү ер нь тэр хүн дээр зөв штэ өгшөн тэр чи одоо юу нуруу авах уу Над нэг тийм онцтой биш санагддаг юм аа. Гота яах вэ тэгэл дур биш одоо над таалагдахгүй бол би чийлэгдэх шүү дээ. Ааха. Ах ахын доо ахын доо гэдэг хаар хөшөө хөшөөл гэдэг шүү дээ. Яахад вэ тэгэл. Ааха. Юу л үстэй хүн хүний л юм байгаа үстэй. Тэр чинь буруу зөвч хийж явах хөтэй. Бас нэг тийм дуртай хүмүүс бас байгаа хоо ахархах байгаа хаач гэж байж л байдаг шүү дээ. Тий нуруу нь явах вэ? Зайлуулж явах. За <laughs> за за одоо ингэ төгшөөгийн сэдв ингээ энэ түрээд дууссан байдгийг. За одоо тоо хоёр маань одоо сэдвээс өгтөө. Өчигдөр өөрөө хэлэхгүй өөрөө хариулт хэлдэг юм уу? Гэхдээ би зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг л хэлсэн юм. Миний үзэл бодол бол ийм байна. Би иймийг ойлгож авсан юм аа, тий? А түн шоудад хэрэггүй. Биш шоун дээр биш. Би яг залуу ирч хүчтэй насан дээрээ л ирч хүчтэй ирч хүчтэй тий ирч хүчтэй тэр нөгөө барын ааманд гараа ихээс буцгааргүй те яач шоудсан маргааш нь яач зөв зүгээр байдаг тэр гоё насан дээрээ би хэлээд байгаа байхгүй өөрийгөө олоход тэр гоё ирч хүчээ өөрийгөө олоход өөрийгөө боловсруулахад өөрийгөө танихад аялахад зориулчих юм болвол одоо ингээд яахаа мэдгүй 30 хүрчээ 40 хүрчээ одоо давхын проблемээсээ салж чадахгүй яваад байгаа улсууд нь тэгж харагдаад байгаа юм болоо да гэж би хувьдаа тэгж ботсон байхгүй да. Ерөнхийдөө бол тийм. За тэгээд зүгээр энэ чи би энийг юунаас орж харсан бэ гэх ингээд янз янзын юмнаас харж ин л та эх орныхон нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч байхдаа тэгээ өөрсдийнхөө ахын проблемаа өдөр тутмынхаа проблемыг ч олигтой шийдэж чадаагүй улс эх орныхон проблемыг шийднэгээ яваад байгаа улсуудыг л харахаар За болиочтой өгшөөл гэж юм санагцсан. За болоо гэсэн гэдэг. Тий. Тий. Миний Миний өгшөө болоо гэмээр л тий. Чи зүгээр өнөөдөр чи зүгээр машиныхаа бензинийг тэрэндээ санаа зовхгүй ихлэ болчиход дараа нь улс их орны хөгжил ярилтаа тий. Над дистрал нь тэгвэл илүү тэх юм бол тэр хүн чи өөрөө Тэгэх юм бол битгий л да би тийм ээ. Энэ миний төлөө юм ий чадах юм бай. Эхлээ өөрийгөө За тэгэл амар амар тийм юутэй за мэдхгүй мэдхгүй хүм болсон болох гээд. Гэхдээ зөв шттэ угаасаа яаж тэр бүлээ өлегтэй авч явж чадаагүй ч улс төр авч явна гэж юу ах вэ бас тийм үстэй. Үгүй энэ заяа нэр дэвшиж байгаа улсуудаас хамгийн утгагүй юмнууд нь заяа. За яг энэ улсууд айгу утгагүй байна заяа. Улс их орон хөгжүүлнэ гэхээр айгу утгагүй байна. А дээрэс нь ингээд одоо дөнгөж амьдралаа эхэлж байгаа жоохон жоохон одоо жоохон гэж хэлвэл одоо бас нэг ахрахсан болчих юм болоо да. Дөнгөжл амьдралд хөл гიშгж байгаа хүүхд одоо залуучууд ус төр яриад эх орноо хөгжүүлнэ тэр гэж яриад хахаар бас утгагүй байна. Тэр усуд гоё амьдралтаа та нар гоё дурлаа те гоё гэр бүл зохиогоод тэгээ хүүхдтэй болоод хүүхдийнхаа тэр ад жаргалыг харалтаа. Тэрнийхээ дараа эх орны хөгжил тэр ус төр гэлтэй. Би үр тэгчмээр санагдаад байгаа байхгүй юу? Үнэн үнэ. Тий. Утгагүй санагдаа. За тийм байна да. Тэгээд одоо ингээд юм болгоны одоо Монголд байгаа хамгийн сайхан амьдрал гэдэг юм уу? Эрх мэдлийн оргил нь их хурлын гишүүн гэж бодгоол болж хэрэгтэй юм шиг санагдаад идэв надаа. Улс төрөлд орох юм бол хамгийн мундаг нь л болно гэж бодцоход юм уу яах вэ? Тэ одоо мэдгүй. Тийм бодол бас их байх шиг байна. Тэгээд энэ миний харж байгаагаар энэ ах нар бас хөл гарийнхаа үзүүрт мө залуучуудыг их үрч явах шиг санагдаад идэгин. Нөгөө нэг хурдан баяжчихсан хүсэл дээр нь тоглолт хийгээч байгаа юм шиг санагдаад идэе одоо тийм. Бас нэг хүн болгон нөгөө нэг улс төрд орж ийж амжилттай ажиллаж амьдрна гэж бол байхгүй л байх л да. Тэгээд нөгөө бүх мундаг одоо мундаг залуучууд орж ийн л гээд энэ яг салбар салбарын мундаг залуучууд одоо юу гэдгийг их хуралд ороод салбараа хаяад явчих юм бол тэр яг уу тэдний зөвтгөж байгаа юм би удирдлагын төвшөнд нөлөөлмөр байна гэж ярьж байгаа юм л да. Гэхдээ хэрвээ гихчих юм бол нэг сайн юмч орчих юм бол хин одоо тэр үлдчихэж байгаа өвчтөө хүмүүсийг чинь аврахын тийм үстэй. Одоо нэг сайн эдийн засагч нэг одоо их атих явж байгаа компани захирал орчих юм бол одоо цаашдаа хийх байсан юм хязгаарлагддаг тийм үү? Эсвэл одоо Тэндээс мөдөө бас хэцүү л байна л да энэ нөгөө нэг яг бизнесийн салбарт миний харж байгаагаар бол төрийн дарамт их байдаг болохоор одоо тэрнээсээ гарах гэж л бас их хүмүүс тэмцээд тийшээ орж нөгөө нэг одоо өөрийнхөө бизнесийг хамгаална ч гэдэг юм уу аргагүй ихэнд бас орж иж магадгүй л гэж би бодоод идэв. За мэдхгүй одоо чи мэдхгүй юм яриад яах вэ? Энийг нь хасчихгүй юм шүү. Энэ бүр заваарсан юм болно гэж бодсон. За. За яах вэ? За одоо та сэдвээ эхлэх үү? Та сэдвээ нээвэл ямар вэ? Ах ну. Одоо та. Надад нэг ийм юм байна. Би түрүүхэн л бодчихлоо. Одоо би гэр бүлийн тухай юм ярий да. Гайхалтай. Гэр бүлийн оролцоонд одоо нөгөө энийг ярьсан уу? Ярьсан билүү ярьсан яриаггүй л та хоёрыг сонсож байгаараа. Гэр бүлийн оролцоонд нөгөө нэг данс барина гэж нэг юм байна шүү дээ. Одоо нэг гэр бүлийн. За санхүү базаа за. Тийм. За энийг одоо ер нь хин нэг нь бацж идэг юм уу эсвэл хамтын оролцоотой байх уу одоо чинь миний яг яг тодтох гээд байгаа юм бол жишээ нь ийм хүмүүс их байна л да нөгөө нэг одоо тийм нөхрүүд байна л да цалинга буухаар их нэртэй аваачаад өгчдөг бүгдийг өгчдөг аа тэгээд өөрөө тэрэнд нь оролцодгүй зүгээр л ажиллаа хийгээд явж идэг ихнэр ардуур нь одоо хоол хүнс нөгөө мөнгөний хүргээд байж идэгч гэдэг юм уу тийм тиймэрхүү байдалтай зүгээр миний бас нэг сонирхож байгаа юм яг энэ дээр тоо ирэг ямар үзэл бодолтой байдгүй нөө гэр бүлийн дансны хувьд ч гэдэм үү тэгээд тусдаа байх нь зөв үү тоо ирэх үед ямар байдалтай байна одоо гуруулаа ярьж байгаа болохоор л асууж байгаа шүү тэгэхээр биш манаас одоо нэг айлын тэр данс манс руу орох гэж байгаа юм биш зүгээр яг хуу Төвшөөч одоо сүүл рүүгээр тасруу ороод бүр амар амар гэдэг. Юу болоод байна гэдэг. Чи одоо уурлах хэрэгтэй шин. Чи миний картны нууц дугаарыг авах уу шүү гэдэг. <laughs> Одоо бүр амар юм боллоо энэ чинь гэдэг. Тэгээ тоорын үед энийг одоо юу гэж бодож байна? Энэ тал дээр ямар байсуултай байдаг вэ? Манай аав би аавар хэлэх юм бол манай аавын үед бол мөнгөө авчираад э, манай ээжэд өгчдөг байсан баггүй нөө цалингаар. Одоо гэхдээ яг тэр үеий ихэнх нийлэх одоо э, дүр зураг тиймэрхүү байсан байх гэж би бодож байна. Яг нөө бусад хүмүүсийг мэдэхгүй болохоор би аавыгаа л хэлсэн л да. За тэгээ залуучууд энэ тал дээр юу гэж бодох юм? За. За яг очроо хэлэх үү би эхлэх үү? Чи эхлээ. За. За хариултыг болгоё гэдэг. За тиймэрсэн баг. За. За миний хувьд бол нэг юм хоёр юм байгаад байгаа юм шиг надад ажиглагдсан юм байдгийн. За нэг нь юу вэ гэхээр оролцоо гэдэг юм байна. Олж ирэх. Одоо тэр гэр бүл чинь санхүү олж ирэх гэж нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Гаднаас мөнгөийг. Энэ дээр бол ерөөсөө хоёулаа оролцоотой байя. Энэ нь илүү зөв юм шиг санагдсан. А нэг нь олж ирдэг, а нөгөөх нь тэрийн зарцуулдаг байхаар бас жоохон хэцүү. Тэгэхээр хоёулаа 50-50-гээр олж ирдэг бай. За 50 гүмэ гэхэд эрэхтэй нэг 70% та эмэгтэй ч гэсэн 60% та 30% та тий оролцоотой байдаг байж эн чинь энэ хүний мөнгийг яаж олж ирж байгаа гэдэг үн цэнийг мэдэгддэг юм болоо би бинэ мэдх юм болоо а үн цэнийг мэдэхгүй бол тэр хүүхэн чинь дуртагаараа орж ирсэн мөнгөөр яах вэ тийм шүү баавн ийм юм аавн тийм аавн өдр гэж байгаа болоо гэж би хувьдаа зүгээр хардсан шүү бүгдийг нь хэлж байгаа юм биш шүү тий зүгээр аа тэр нэг ингээд янз янзын юм нөхрөөр ахуулаад гуйлгаж байгаа ч юм уу ингээд авч мавж байгаа нь бол тэр мөнгө олж ирэх явц нь ингээд бүр ингээд 90 95 ч юм уу 5% ч юм уу ийм болцсон байгаа нь тэгдгийн болоо гэж харсан а хоёулаа ингээд яг тэгш оролцоотой байх юм бол илүү амьдралдаа итэхтэй илүү одоо би би нэг энэ тал дээр их ойлголцох юм болоо. За дараагийнх нь мөнгө ороод ирлээ хоёр талаасаа. Зарцуулах гэдэг юм байна. Амьдралдаа хүргэх. За энэ тал дээрээ бол миний бодлоор л яа харахгүй ихтэй яг адилхан дүрэн бол яг адилхан. Хоёулаа энэ тал дээрээ бас оролцоотой байна. А гэхдээ эмгтэй нь эрэгтэйг бодох юм бол чүд чүд яг хоо жоохон давуу эрэгтэй байна. Эрэгтэй нү эмгтэй одоо нөгөө мөнгийг одоо гэр бүлд яаж яаж зарцуулах вэ гэдэг тал дээр 51 49 за 51 49 60 ч юм уу 60 40 ч юм уу тий Яагаад вэ гэхээр за одоо ингээ хоёр талаасаа ингээд хоёулаа ингээд за энэ сардаа нэг тий 50 50-ыг олоод ирлээ ингээ 100 болгочлоо. За одоо 100 төгрөгөө гэр бүлдээ яаж зарцуулах вэ гэх юм бол эмгтээгийн үгийг илүү сонсдог байх хэрэгтэй. Тэр эмгтээ үн чинь нөгөө бид нар чинь нөгөө ирээдүйд их санаа зовдөг эмгтэй чинь ингээд тэр гэр бүлийн нарийн ширхэг юмнуудыг мэддэг учраас за 100 төгрөгийнхөө 5 төгрөгийн тэрэндээ хадгалъя. За 10 төгрөгийн ийшээгээ хий. За 20-ын байрныхаа эндээ хий. За ингийгээд ингээд эмгтээгийнхээ үгийг илүү их сонсдог юм байх нь одоо илүү зөв юм болоо гэж миний хувьд харддаг байхгүй. Тэгээ энэ зарчмаар ч гэсэн бит хоёр ерөөхдөө бол явж ирдэг. Хоёул оролцоотой бай. Тэрнээс ч төвшөө ажил хийгээд а тэрийг дөлгөөнөө юу яадаг биш. Тэгхийн бол би ядраад яах вэ? Нэг өдөр батарей суугаад би унах юм бол яах нь вэ? А тэр гэр бүлийн санхүү тэр чигтээ 100% зогсох нэ. А хоёулаа оролцоотой байгаад нэг нь ядраа унах юм бол ядарч тэр бүлийн орлого 50% таа ч гэсэн ганхаад явах нэ гэх мэтчлэн. Энийг л бодож олсон байдгийм а энэ сэдв дээр. За тэмээ чин багийн хариулт ийхүү жаргаж байна. Тэгээ одоо нөө нэг мөнгө олцоочуд ихнэрдээ авчирд өгөх юм уу яах юм шиг. Гүйгүй харин хилээд юм уу? Дундаа тавинаа. <laughs> Дундаа хоёулаа. Ширэн дээрээ гаргаж тавиад. Тэгээ дундаа. За 100 төгрөг олчлоо. Хоёулаа чи 50-ыг олоод ирлээ. Чи 50-ыг олоод ирлээ. Окей. Тэгээ одоо яах вэ? Тэгээд эмгтэй тэрэн дээр нэг хуваарил зарцуул бялуу хуваахын давуу ирэх нь эмгтэд 60% та юм эсвэл 50 51 49 51 ч байд юм уу? За ойлголоо баярлалаа. Тий. Тэгвэл нөгөө арын үр дүн нь тийм байхгүй айгу муухай юм байлээ. Одоо ингээл би ганцаараа л олоо би ч хүн штэ. Магадгүй нэг өдөр батарей дуусаа өвдүүл нөгөө эмгхтэй орлогогүй штэ. Эмгхтэй тэр гэрүүдник 5% орлого олж ирдэг байсан бол нөгөө 95% орлого олж ирдэг байсан залуу өвдөд нам суул яах юм. 5%-аар цааш амьдрал явахгүй штэ. Тий. Ерөөсөө энэ л надад санагдсан. За тэмээ чин баг болсон уу? Болсон байдаг юм аа. За алтан дөрвөл. <laughs> Алтан дөрвөл багийн ахлах. Ахлаа яа. За алтан дөрвөлч те. За ер нь бол ингээд айл гэрийг анзаараад тахад хамгийн нарийн нь данс барайдах шиг байгаа юм. Аа ингээд нэг цац төвд нь болохоор ер нь бол ойрт төв тийм ээ. Аа А дээрэс нь бас нэг юм гэр бүлд нэг харагдаад нэг зүйл их юм бол би бинээс мөнгө нуудаг. Тэ нэг нь ингээл цаашаа ингээл цалингаа авч ихтэй нэг 50 цааш умтаал. Тэ. А эхнэр нь ч гэсэн юу яхта цаашаа нэг данс руу байтан цаас игээл ингэдэг. Аа тэгж нэг санагдаад байдгийн зөөр ингээ энд байгаа гэр бүлүүдийг ч ажиглахад Монголд байгаа гэр бүлүүдийг ч ажиглахад А тэгээ манай гэр бүлийн хувьд яадаг вэ гэхээр хоёр талаас хоёлоо бас яг төвшөөгийн хэлсэнтэй орлого олж ирээд Аа нэг сейф гэдэг нэг сайхан зүйл үүдэг. Сейф рүү ээждэг. Аа эхнэрийн одоо санхүүгийн тал дээр оролцоо юу вэ гэх юм бол календар дээр бичдэг. Тэдэн сарын тэдэн тийм татна, тэдэн сарын тэдэн тэгнэ. Ийм ийм зардлуудаа эхнэр бүгд ингэ гаргадаг. Аа нөхөр бол орлогоо тоолдог. За нийтийн сарын хоёлынгийнх нь орлого тэд байна. Аа За тэдээс нь чиний зардлыг харъя да. Энэ сарын зардал аа за за ингэж төлөвлөсөн байна. Тийм учраас энэ энэ ингэж дансанд одоо энэ энэ зардал байх нэ үлдсэн юм байх нэ. За ойлонтой одоо тэдэнд өргүүлтлээ. Аа. За нэг ойлон одоо мөрөөдлийнхөө авах гэж байгаа юм ч юм уу те. Одоо юу гэдгийг цааш цааш та байраа томруулах ч юм уу тэдэнд одоо тэдэнд өрг одоо дутлаа гэдэг одоо тэр төлөвлөгөөг одоо нөхөр нь гаргадаг. Аа. Тэ нэг тиймэрхүү л юу байна. Тэрнээс биш бол Бид хоёр бол тус тустай данс бол байхгүй. Нэг л данстай, хоёр карттай. Тэгээ угаасаа э, картнаас мөнгө гарахд хоёулнгийнх нь мессеж мессеж одоо утсан дээр мессежээр ирдэг. Тэдэн дүүрэг гарлаа, эдэн дүүрэг гарлаа гэж орсон ч гэсэн эдэн дүүрэг орлоо, эдэн дүүрэг орлоо л гэдэг. А тэгээд ерөнхийдөө нэг хоёр карт март гэдэг байхгүй яг л нэг л карт. Э, нэг данс хоёр карттай. Тий. Тэгэл нэг тиймэрхүү маягаар л явдаг ш өөр өөрийнхөө нэр дээр карт дансгүй нэг дансны хоёр шиг карт юм уу? Тий. Оо за за. Тэгээ хоёлоо нэг нэг карттай явчихна. Гэтэ одоо нэг Apple Pay гэж нэг гоё юм гараад ирлээ шүү дээ. Гараад ирэх чинь яах вэ? Энд байд юм биш үү те. Тэгэл ерөөсөө картны чирэггүй картны чирэггүй болсон. Тэгэр уцаараа нэг ингээл нэг жоох юм руу ойртуулаагүй л авчих юм. Тэгэл одоо карт чинь одоо ямар ч одоо баг хэрэгцээгүй болчлоо шүү дээ. Карт одоо зах зээлээс гарч шүү дээ. Тийм. Тэгээ карт одоо зах зээлээс гарч ийн. Карт юу гэдэг юу шүү. Юуны тухай яриад байгаа шүү. Тэгээ тиймэрхүү л энэ да. Карт юу н одоо ингээ биднэр дуусах гэдэг шүү. Одоо энэ манай охин мохин Эбунага уу юм уу яа ингээд юу н. Аа карт эргэлдэг байсан юм гээд. Карт эргэлдэг үеийнх. Тэгээ бараг тэг бараг л тэгэх гээд байгаа шүү шүү. Карт бол хадгалж байгаа жаазан тийгээд тавьчихмаар юм шүү. Харин баг л. За тиймэрхүү юм байна да. За улаан төрөвч багийнхан бас айхтар хариулж шүү. Улаан биш та алтан төрөвч шүү. А тий алтан төрөвч. За манайх одоо Sample баг. Тэгээд нэг юу нөх шүү? Sample. Sample. Sample гэн sample. Манайх одоо яг тэгээд нэг <laughs> хоёлаа дунд мундаа тавьж байгаа тэгдэг юм байхгүй санагдаад. Байхгүй юу? Тий. Ер нь бол юу яадаг юм л да манайх нөө нэг яг ингээд гарах зардлууд тодорхой байдаг байхгүй юу? Тэгэл тийм болохоор би тэрийг ингээд нэг хэсгээнд би ингээд төлчихнэ ингээд э, чи тэрийг ингээд яа чин маа чин гээл хоёлаа бүх мөнгөө нийлүүлж яагаад бодчихнэ. Ингээд сард яхад нэг тийм нөө орлого ер нь тодорхой байгаа шүү дээ. Аа тий тэр нэг тэд байна тэгээд ингэн ингэн гээл тэгэл ихэндрийн данс нь э, үлдсэн мөнгөн ч юм уу юу н байж юм гэхдээ би бас яг тийш нэх ихэндрийнхаа данс руу ороод ингээд хүсдгүүлдэ юу н тэрийг нэг сонирхолтой айлуу чи яаж ин одоо хэд үлдэж ин гэж над нэг тийм байхгүй би өөрийнхөө юмар л одоо ер нь бол яг нөгөө нэг ажилла хийчээ цалингаа авчирч өгдөг хүн бол би биш аа тийм би бол э, тэрнтэй нэг жоохон санал нийлдэг байхгүй аа яг дүүхээр тэр тэрийг би зүгээр өөрөө тэгэж боддгийн бас нэг э, бүх юмнаас нэг зүгтаад байгаа юм шиг санагдаад байхгүй надаа. Одоо жишээ нь би мөнгө нь олоод ирсэн чамд өгсөн чи одоо наадхаа хүрэгч гэдэг юм уу. Тэгэл нөгөөх нь ямар нэгэн шалтгаан гараад тэр сард нь арай жоох илүү мөнгө гардаг ч юм уу. Тийм тохиолдолд сүйд нь би тэ өгсөн бидт одоо яагаад хүрэхгүй юм чи гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юм болохоор ер нь бас миний л бодол шүү дээ. Ер нь бас их илүү их оролцоотой байж тэр тэрний нэг тал ачаагийн чи ядахта үүрч идэх ч юм уу те би нэг юм ин хариуцсан баймаар байна л да энэгээр би бол бас зүгээр яг хуу бит хоёр тус тусдаа данстай хоёлаа энэ энийгаа ингэн энтер гэж гэж хэлж байгаа бол биш аа гэхдээ оролцоотой байл гэдгийг би хэлж байгаа байхгүй би бас энэ ер нь их зөв шийдэл байх гэж боддгийг бид нар бас мэдчих хэрэгтэй аа нэгдүгээр за хоёрдугаар юм бол эрчүүд илүү их орлого олдог, эмэгтэйчүүд арай жоохон бага орлого олдог ч гэдэг юм уу. Энэний би бас нэг жоохон эсрэг байрлалтай байдаг. Надад одоо энд ирчээл хэл босч мэдхгүй эхнэр маань ажил хийлгээл эхнэрийнхаа мөнгөөр цалин гарна одоо байрныхаа төрөөс мөрөөсийг төлөөл явж исэн сарууд бол байна. Тэгээ тийм бас гэхдээ яг тийм нөгөө сураагүй юм болохоор чи тэрэн дээр жоохон бухимдгал юм байлээ анх ирснээр дараа. Аа Тийм тийм болохоор бас э, бид нэр тэрийг ер нь бас жоохон хөдөлгөөний зөвшөөрөх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад идэв эрэгтэй хүмүүс. Эмэгтэй хүн чамаас илүү орлого олж иж болно. Тийм мөнгө эмэгтэйчүүд зөндөөл биш үү? Тэр хөдөлгөөний зөвшөөрж явах хэрэгтэй. Бид нар энэ нөгөө нэг мөнгө зарцуулалтын дээр оролцож явах хэрэгтэй. А оролцоно гэдэг чинь яг амар нарилж марилаад одоо юу гэдэг юм болгоныг ингээд энэ гэсэн үг шин шүү дээ. За тэгээ миний нэг суултал бол биш одоо аавна гэсэн юм аа авчдаг нэг тийм жоо өвөрлөгөн зантай. Тэгээ тийм болохоор би ер нь тэрнээс л өөр дээр л би боддгийн эмгхтэй хүн ер нь бас нэг тийм тооцоо мооцоо гаргасан юм дээр бас их айтайхан сайн байдгийн шүү. Яг нэг нарийн тооцоо за одоо ингээд энэ сар ингэсэн шүү ингэсэн шүү. Манай үнчдээ базаад хилцэн л тээ. За одоо энэ сар ингээд ингээд ингэсэн шүү. Тэр тэгээ шүү. Энэ ингээ шүү гэдэг. Тэгээ тэнгуут нь би тэрий чинь бодно үргэлжлүүлж Аа за тэд ингэсэж байгаа ба дид ингэсэж байгаа юм байна гэсэн нэг тийм юм л яа тий. Тэгэл ер нь ихэвчлэн манайч одоо нөгөө яаж ч одоо тус тустай байхад те тэгэл бүх юм нийлээл цугл байгаа юм чинь нэг л гэрт амьдарч байгаа хүмүүс ч одоо тэгээд нэг ийм ийм асуудал гэл хоорондоо яриад тэт тэт байгаа юм байна. Одоо ингээм яг нөө манайч яг ингээ нөө огцом ингээл гоовал ингээд ахын байхгүй л те бүх юм ингээд тогтмол сар болгон татагдсан мөнгө нь тодорхой тий гинти юм байхгүй гинти юм байх юм бол одоо хүүхдийн төрсөн өдөр мөдөрч гэдэг юм уу тэгэл одоо хоёлаа ярьчин дээр чинь за одоо ингээд Монгол явна шүү өнгөт мөнгөө багсаагаар ингээд тэрнээсээ тэгээд тэгээд ингээд хоёлаа энэ мөнгө ингээд гарчих юм байна ч гэдэг юм уу тий тийм байдлаар одоо жишээ нь гэртээ нэг шинэ юм авахлах юм бол за одоо хоёлаа ингээд ингээд ингэж юм болвол тийм авч болох юм байна гэж ер нь ярилцаад яг тэр дараалал араа л мөнгөө нааш нь цааш нь олж хуваарлж байгаа л тэгж хийдэг л дээ. Тэгэхээр хүмүүст нөө хадгаламжийн тал дээр ч юм уу нэг тийм нуудас байна л дээ. Тэс нөө бүхэм одоо эн чинь нөө гэрээ хийгээл автоматар гарчна. Тэгээд дөнгууд нөгөө үлдчихэж байгаа мөнгөн дээр л тоолно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бол яг тийм санхүүгийн гэрийн тооцоон дээр би эмхтэй хүнийг ер нь их мундаг л гэж боддгийн. Би ч бас өөрөө ер нь пал пал гээл тэгэл нөө нэг огтуд мохтуудтай гараа явчих юм бол баларчлаг واخгүй. Контрол авчихдаг. Тэгэл тэнд ч байхгүй болно шүү дээ. Замдаа намайг уяраа гал ховстол. Би ихэндээ нөгөө тооцоотой явж байгаа л за одоо ингэж штэ, эн чин тэгэж штэ гэл нөгөөтхөндөө тайлбарж ил нөгөө чи штэ 3 4 янзаар янз бүрийн юм яриад тэгэхээр нь боддог واخ би за үгүй яа тийм мөнгө авч байгаа болохоос амь авч байгаа шиг л. Ааха. За тэгээд оройн нэрэд нэг загнуулж өгөөл тэгэл маргаашнаас нь буцаад амьдрал руу орд юм аа. За тэр жоохон илүү юм байна. Аа. За тэгэл нэг манайх нэг тиймэрхүү байдалтай байх юм да. Ойлгомжтой юу? Би чамайг нөгөө охиныхаа талаар ингэж ярихаар яг л ирээдүйн би харагдаад байна. Одоо заглаа тамаас бас төстэй байж юм шиг байгаа шүү хөшөө. Имхтэй хүмүүс чинь. Аа. Энэ хүүхэд нас нь одоо манай охин бол одоо том охин л ер нь их хөвчтэн дэг нөгөө том 7 настай болсон болохоор юмны наан цааныг мэднэ одоо энэ гэртийг гэртээ ингээд юм уу жоохон буруу та загнуулж магнуулаад ингэхээр натруу л уурлаад байдгийг ааха би бүр гайхаад идэх ээжтэй загнуулчаал биш нөгөөдхөө харагдах гал ээж мэлээс нь хамгаалаад урдуур аваараа нууж байгаа л өөр өөр мөрөнд нөгөөдхөө авч ордог ч юм уу Тэгэж авч орчод биш өөрөө загнуулна шүү дээ. Яагаад ч хүмүүрсэн юм бэ тийм. Аяг угаах болоод аяга угаага зогсож явахдаа над руу уурлна. Тэгэл тэнгуү чи би чи тэгэл заримдаа ч биш нэг тоохгүй тэгэл чимээг үлээ. Заримдаа ч бас нөгөөч гэж харахаар өрөвдөл тоогоол аяг маягнаас нь угаалцаал арчиж өгөө тэгж байгаа загнуулна бас. Давхар. <laughs> Тэгээ ингээд нэр ястаа багасаа ийм эмхтэн хүн чи ийм юм байна. Ингээд биш үү. Нэг удаа над руу нэг амар уурлаад гудамжинд тавьжгаад яалаа уурлаад заа. За. Тэгээ зөндөө ярьсан би нөгөө хийж гаргадаал тэгэл хоёлоо явж байгаа л яриалсэн би чи одоо ингээд ингээд инкер чи би л өмнөл хэлж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд аавд нэцүү байна миний охин ингээд яг яах гээд байгаа юм сте. Ааха. Чи одоо ингэсэн тэгэхэд чин би чамайг тэгсэн ингээд чин тэгсэн тийм биз дээ. Тийм Тэг чи яг яхаад ингээд уурлаад аавыгаа ингээд зовоогоод байдгийн тэгэхээр аав нь хэцүү байна маань гэсэн чимээгөө явж явж исэн маа. Яг уурлаад байгаагаа би өөрөө ч мэдэхгүй байна. Энэ цаанасаа юм. Эсвэл цаанасаа билээ. Тэр үгийг ээжсэн ч гэсэн бас сонсч байсан удаа байдгийг. Тэгэхээр өмнөдөө үн чинь бүр багасаа л тийм байд юм өнөш. Яг яах гэдэг байгаагаа өөрөө мэдэхгүй тийм тохиол байдаг гэж шүү. Аа яа. Тэгээд ах чи бид нар яах гээд байгааг энэ яаж мэдх юм бэ? Тэрхүү өөрөө ч мэдэхгүй баг чинь. Өөрөө мэдэхгүй баг чинь тийм. Би заримдаа боддгийн. За нөгөөх нь яах гээд байгаа нь л охиныгаа хараад яах гээд байгааг мэддэхгүй л хөдөлсөн юм байна. Загнах гал байгаа юм байна. Тэгжиж л айгүй болох болов угээл хажуугаар нь явж нилээ загнуулаад тэгэл жоохон байцаа зүгээр болцсон явж идэв шүү дээ. Тэгээ нэг нэг сайхан хүм мөн загинчхаар л гоё болчтой юм шиг байна. Ааха. Юу ярьж илээ өгшөө юу. <laughs> Би хаана шүү. Чи подкаст дотор байна гэдэг. Ямар сэдвийг хэн тавилаа би юу. <laughs> За одоо юугаа подкаст эхлэх үү? За одоо эхлэе даа гэдэг. Юу болоо гэж нэрээ. Бүр гуруулан мартаад ахад эхнээс нь хэлж байхгүй тийм. Бөөр төвшөөгээ амьдрал руу орсон бүр нүдэнд харагдцсан явчих штеп. Нөө данс манс яриа дуусгүй дуусаагүй лөө. Данс дууссан уу? Хин данс ярьсан юу? Ярьсан. Тэр дууссан шүү дээ. Дуусаад дараа нь тэр бонус ороод ирсэн. Аа. Бонус уу мэдхгүй. Ямар ч байсан ард жоохон тавхилаа. За одоо болио гэж байна. За за окей. Сайхан байна уу? Тоёлтойгоо ярьсныг сайхан стрессээ тайлах юм ба. Тэр дансны тухайд дансны тухайд хоёр маань ингээ хилж байгаа нь яг үнэ. Хоёрын хувьд бол ингээ гадаад байгаа нь заяа. Ингээ бүх юм аяууга тодорхой заяа. Сард орж ирэх орлого нь тодорхой, гарах мөнгө нь тодорхой. А тэр мөнгнөөсөө за тэдний хувийн нэг ч юм эсвэл тэдний ингээ сев хийгээд за нэг тэдний хугацаанд би нэг тэр болчих юм байна гэдг нь тодорхой. Монгол өөр юм уу? А Монголд бол <laughs> тэгэл бөө сүрприз үлээж штэ зарим сард орж ирэхгүй гээл. За тэгэхэд яах вэ гээл тэгэл. Бүр зарим сард өөрөө өвгөн бүр ингээ бодож ирснээс бүр шал өөр болчихно. Бүр ингээ оронгоор ирэх чинь тэгээд юу болчихоо. Чи чи өвг нь бол гадаадд нэлээ олон жил амьдэрсэн. Бас л яг энэ шугамар л явж байгаа шүү. Тэгэхэд Монголд ирэхээр өөр байна уу? Би ч үдэ адилхан гэж бодвол хөөрөө яваад байгаа шүү. Үгүй гоо. Шведэд бол болдог байсан. Гадаадд бол болдог байхгүй юу? Монголд чи ирээд яг яг ингээд юу шигэ ингээ бүгдийн төлөвлөөд энэ санхүүгийн тал дээр ч ингээ айгүй хэцүү. Боломжгүй. Гэхдээ би боломжгүй гэж хэлэхгүй. Боломжтойгийн хувьд бол боломжтой. Гэхдээ зүгээр хэцүү. Аа. Тий. Аа тэгтээ одоо бол тасж байна. Аа. Тий. Тэрэнд бэлэн байгаараа л гэж хэлэх гээд байна. За. За за. Тий. А тэрнээс биш яг ингээд Америкт байдаг шигэ За орж ирэх мөнгө тодорхой юм чи. За тэгвэл тэрийг тэрийг зарцуулчих. Окей. Маа энийг ингэчий гэд ингэчдэг. Нөгөө мөнгөнд маа төгжигт зорж ирэхгүй л тэгээд яах юм гэдэг л байгаа. Аа. Тийм. За нэг юм байна да. Эх орнорч нэг юм их байна. За очроо очроо яах вэ? За би түрүүчийн 7 хоног болсон нэг хит хитэн хит хитэн ч явах тэ нэг асуудал байл та хит хитэн өмнөөс сонссон. Тэгэл ахаал энэ асуудал дахиад үлэг болсон л та ер нь бол би бас тэгэд өөрөө ажигласан зүйл. За. Нөгөө салт дахиад нөгөө салтын талаар Тэгэл ингээл найз нөхдөйгөө ингээл за юу вэ нэний тэр гэхээр салцсан штэ салаад тэр удаж штэ ингэж штэ гэл ингээл хүмүүс ингээл баян л энэ салтын талаар ингээд яриад байдаг болчлоо. Тэгээ би ер нь дотроо бодохгүй бас л ахаал яагаад хүмүүс салаад байна. Ахаал нөгөө залуугаас хүмүүс ирж суугаад ингээд байна уу гэл. Тэгээ би бүр ээжээсээ хүртэл асууж үзлээ. Ээж ер нь одоо та нарын үед ямар байсан, эмээ өвгөндрийн үед ямар байсан гэсэн чи яг л адилхан байсан гэж байгаа байхгүй. Аа. Яг л адилхан байсан. Тэгээ ээж аавд ч гэсэн бидний ээж аавын хүүгийн салдаг байсан. Манай эмээ өвгийнхин ч гэсэн салдаг л байсан. Би тэгээ ээж зүртэл хэлсэн баг. Тэгээ юу вэ? Та нар ч өөрсдөө одоо үеийн залуучууд одоо үеийн залуучууд л гэдэг чинь та нар ч гэсэн бас ингээд сар цайнараал зарим хүмүүс найдлахын замраагүй л байсан биш үү? Тийм шүү дээ. Энд чи угаас л хүн амьдарж байгаа нийгэм болгоос бүгд л адилхан л гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ одоо салалт гэдэг зүйл одоо байсан, байгаа, байхаарч болно гэдэг юм болцоод байна л да. Тэгэхээр одоо одоо энийг одоо яаж одоо багасгах уу те гаргалгаа одоо ямар байгаад байна гэх юм ч одоо хайшинд одоо ямар ч асуудал юм те одоо бүр мөнхийн эсвэл ингээ бүгдээр дүжрээд дүжрээд ингээ байхгүй болох уу бодох шиг би одоо сая энэ 7 хоног би ийм л юм бодож явлаа. За. Одоо асуулт гэхээсээ илүүтэйгээр одоо ямар ч юм те те. Тэнэ гаргалгаал нэг чинь да та бол те. Тэ одоо гаргалгаал нэг. Одоо тэгэл одоо ингээд гэр бүлийн хүчирхийл гэж байна. Манай ээж аав үед ч байсан, эмээ өвөгийн ээж үед байсан. Тэгэл байж л байсан зүйл байгаа байхгүй. Тэгээ за за энэ байжиг байжиг гэд ингээд байлгаад ах уу эсвэл бас нэг шинэ үеийн залуучууд байна. Энд нэг юм гаргалгаа олж нэг ингэж яамар ч юм бэ тий одоо хуйлчилмаар ч юм шиг бараг чи ихнэрээсээ салах юм бол одоо ингэж шорон доромж гэдэг одоо яамар ч гайгаадах юм сүүл рүү гэдэг. Яг ингээд одоо ингээд Би бол өмнө бол ингээд боддог байсан бол саал саал сарилсан хүмүүс гэхээр би одоо тэр хүмүүс ингээд буруу татгатай та нар хүүхэд өмчрүүлээ инглээ барьлаа. Гэтэ би яг тэр хүмүүсийн амьдралаар амьдарч үзээгүй шүү дээ. Яг би тэр нөхцөл байдалд нь байж үзээгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр би одоо тэр хүмүүсийг бас буруутгамааргүй байгаа байхгүй юу? Үнэхээр л тохирон бол өчнөө олон жил сар одоо төвчээл хэсэл тэгэл за сүүл рүүгээ заа за болиг л одоо салсан байлгүй дээ тийм Тэгэхгүй ямар ямар зүв зүгээр оо хайртай дуртай гэж нэг оронд өвчөө. За за би явлаа гэж салчаагүй шүү дээ тэд нар чинь бас. Тэгэхээр бас бас яг тэдэрт одоо сал сарнсан хүмүүс бас ингээ буруу хүмүүрнүү санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэр одоо нэг асуулт гэхийн цаашаа зүгээр нэг юм одоо юу гэхийн цаашаа хоёр бас юу гэж бодож юм. Ер нь хоёр одоо энэ сал сарнсан хүмүүст ер нь буруу өгөх юм уу эсвэл Ямар ч юм бэ те. Юу нь бол ойлгосон уу миний энэ яриаг? Ойлгосон. Би бол хувьдаа ойлгосон. Төвшөө яаж явах юм? Ойлгосон уу? Ойлголгүй яах вэ? Энд <laughs> ойлголоо. За. За салсан хүний хувьд би эхэлчих үү? Юу гэж бодчих. <laughs> Салж ясныхаа хувьд. За. За. За буруу муруу тэрний зөв энэний зөв гэж бол хэлмээргүй байна энэ дээр буруу өгөөд ах шаардлагач байхгүй тэг буруу өглөөгийн үр дүн нь ч юу гарах юм тийм биз дээ Тэ мэдээж яг очроогийн ээлдгээр зогцохгүй болсон болол салсан байгаа. А би юу өртлөө өөрөө одоо зогцно гэдэг асуудал асуудал маань өөрөө бас яг юуг зогцно гэж хэлэх юм бэ тэ? Ерөөсөө л тэр бол үзэл бодол байдаг юм байлээ. Үзэл бодол бодлын хувьд ертөнцийг үзэх үзлийн хувьд ч хоёр өөр ертөнц нэгдэж байгаа зү. Тэр нэгдэл өөрөө зохицохгүй хувьд л хоёр тишээ болдгийн болоо гэж би салж үтсэн хүний хувьд болол тэгж дүгнэлтэнд хүрсэн. За одоо гаргалгааг нь би бас яг наатган дээр чи байгуух имзгэлж явдаг байхгүй юу? Гар яг энэний дунд хин маш том хохирдгүү гэхээр хүүхэд хохирдог. Тэ Тэгэхээр ингээд хохирогч нарыг маш ихээр ингээд бүтээгээд авах уу? Альсвэл энэ дээр ямар нэгэн арга хэмжээ авах хэв үү? Гаргалгаа гарах хэв юу гэдэг юм бас нийгмийн асуудал болоод байна л да. Тэгээ миний хувьд ямар гаргалгаа энэ маш зөв юм байна гэхээр нийгмийн сэтгэл зүйчд гэдгийг бид нар маш сайн бэлтгэх ёстой байна. Аа төвшөө байна гэдэг. Нийгмийн сэтгэл зүйчдийг бүр ингээд бүр тэр жоохноос нь нөгөө л нэг миний нөгөө бүр ингээд өлег болтол яриад байдаг те. Энэ хосын харилцааны талаар бид нарт яг үнэндээ их сургуульд заадгүй 10 жилд заадгүй аав ээж нь ч олигтой хилдэггүй нөхцөлд энэ салалт гэдэг зүйлүүд алга болохгүй байсаар л байх болно байгаад л байна. А энэ бол яг энэ ид дээр хичээл ч юм уу ямар нэгэн ямыг оруулж ирэх юм бол энэ багасна. А дээрэс нь Өршөө илүү энийг яаж багасгах уу гэхээр нийгмийн сэтгэл зүйчдэг маш их бэлдээ. Бид нар тойр одоо яг салж үзээг болохоор мэдэхгүй байх л та. Салах хөрөгдлөө өгөхөөр яадаг вэ гэхээр тэдэн хугацаа өгдөг байхгүй шүүхээс бод гэ. Амьдрал дээр яадаг уучлаараа боддггүй л байхгүй хоёр тишээ яваал өгдөг. А ууг нь бол сальяга өргөдлөө өгч байгаа тодорхой хугацаанд тоо хоёр тэр сэтгэл зүйчтэй очиж тэгж уулзалт доотл нь 5 удаа, доотл нь 10 удаа уулзаж зөвлөгөө авсан байх ёстой гэд. Тэгээд тэр шүүхийн шийдвэрээр ч гэдэг юм тэр хүний заавраар бодох биш хөтөлсөж очиод тэр хүнтэй уулзсан бол саллтын тоо бас багаснаа. Яг үнэндээ бол. Тэр чи сэтгэл зүйчдэр хоёулаа уулзаж бүх болохгүй байгаа процессыг ярьж байгаа штеп. Тэрнээс биш хоёр талд бодоод бодоод яг буцаад нийс суусууд байдаг л ахтай. Гэхдээ дийлэнх нь бол над чиг салаад өнгөрдөг байхгүй. А яг хоёул ингээд сэтгэл зүйчдээр 10 удаа доот нь 7 удаа уулзуулаа хамаг юмаа яг нүүр нүрлүү нь яриад сэтгэл зүйчд чи энэ дээр алдсан бай чи энэ дээр ингэсэн байл гэд ингээд ярих юм бол ойлголцоо буцаад эвэлдгийм байна гэдгийг би дөлгөөн дээрээс харсан байхгүй юу одоо энэ өөрийнхөө хоёр дахь амьдрал дээр Би энэ сэтгэл зүйчид тэр дундаа хосын харилцааны талаар нийгмийн сэтгэл зүйчид маш их хэрэгтэй байна гэдэг дөлгөөн бит хоёр шивээдэд байхдаа сэтгэл зүйт битэр чинь бас тэнд дөнгөж эхлээд тэгээ хүний нутагт айгүй хэцүү бас л ингээ хэрүү шуугаантай байгаад бас л ингээ хоёр тийшээ болонгаа алдаад ингэж яхад шууд битэрийг сэтгэл зүйч ингээд шууд уулзгээд тэг битэр уулзаад дөлгөөнөө эхлээд уулзаад тэгээ тэнчэнс битэр гаргалгааг нь олж авч байгаа байхгүй битэр хамаг юмаа уудалж яриа бүх юмаа яриад Тэгээд ярьсныхаа дараа тэр сэтгэл зүйч тэгж хэлж байгаа байхгүй. Зөвхөн тэр болсон процессын л асуудал. Зөв үр дүн над хамгийн том үр дүн өгсөн юм нь юу вэ гэхээр За чи ингээ өөрийнхөө өнцгөөс маш их ярьлаа. Бидээс салж байгаа юм чи өөрийгөө л өмөрж ингээ ярина штэ. Аа. За одоо чи дөлгөөний өмнөөс наатаха бүгдийг яриатах та. А одоо чи төвшөөгийн өмнөөс наатаха яриатах та гэсэн чи ингээд боддгийм байлээ. Яг тэр мөчөд би биенийхээ алдаад а би буруу байжээ, би зөв байжээ гэдгийг олж авдгийн байлээ. Тэгэхээр энэ энэ хосын харилцааны талаар ч юм уу энэ яг ийм салах ирмэг дээр тэр англын ирмэг дээр очицсан тэр улсуудыг зөв сэтгэл зүйчүүдтэй уулзах юм бол тэд чи яг зөв чиглүүлээд байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө улсууд чинь өөрийгөө олоод аа би болохгүй юм байна штэ. Аа би чи нэрийн ийм хариуцлагыг үүрэх ёстой юм штэ. Аа би чи би би би гэж зөвхөн хар амиа хичээгээл яваад исэн юм байна штэ гэдэг юмаа тэр хүний өмнө очиж ярилцаж тэр хайртынхаа танихаа өмнөөс бодсныхоо үр дүнд мэдэж аваа ойлгоод эргээгээд гэртээ харихтаа би бинээшээ цэн сэтгэлээсээ уучхгүйгээд уучлалтгүйгээд эвлэрээд ингээ амьдрал салахгүйгээр цаашаа өрнөдгийн байлээ. Энийг мэд биеэрээ мэдэж авсан байхгүй. Тэгээд яа харахгүй нийгмийн сэтгэл зүйчэд байх ёстой юм байна би одоо бодоод байгаа байхгүй тэр шүүхийн шийдвэр салах өргөдлөө өгж байгаа улсуудад бод гих биш. Ямарваа нэгэн сэтгэл зүйчтэй хосоороо доотлон 7 удаа, дээдлэн 15 удаа уулзсан байж тэгээд дараа нь наад салах өргөдлөө дахиж нэг хараараа гэдэг юм шийдвэр гаргадаг байгаасаа гэж ботсон шүү. Энэ бол миний хувьд болвол зүгээр гаргалгаа юм болов л гэж ботсон. Нэг ийм хоёр гаргалгаа л хэлмээр байна. Аа, захирал гайхалтай лээ, гайхалтай яг хэд энэ алдааг алдаж үтсэн хүн чинь алдаж үтсэн хүн чинь л юмыг хэлнэ шүү дээ. Тэгээ битээ алдаасаа гэсэн үндсэн дээрээс Ер нь зөвшөө энэ тал дээр чи ажил мэл хийхгүй юм уу? Одоо одоо энэ нийгмийн сэтгэл зүйч одоо энэ миний одоо бэлтгэх ч гэдэг юм уу? Ер нь одоо наач бол сайхан санагдаж штэ надад бол нэрэл өстэй очоод За саллаа гэрэл өргөдлөө өгсөн. За нэг сар ботчоод тэрвэл нэрэл хийж бодохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Салахын төвс шүү дээ. Тэр тэр дахимаас гараад хоёр тишээ ингээд салаад сарын дараа яриад за үнхээр бүтэхгүй юм байна наатаа гэсэн гарын үсэг зураа салгаад өөл гэж хэлсэн шүү дээ. Оо яг. Тэгэхээр яг ядаж дор хойш нийгмийн сэтгэл зүйчтэй очиж уулзаад 7 удаа уулзаад тэр тэр сэтгэл зүйчийн үртэл тэр одоо шүүх шүүх шүүгчд одоо юу яах нь вэ шүү дээ. Дүгнэлтэд бичдэг дүнэлтэд бичиж өгнө шүү дээ. Энэ хүмүүс үнэхээр болдгүй юм байна гэд. Тий. Ясаарай. Яг л тийм л юм байна те. Энэ бол зүгээр миний хувьд бол гаргалгаа шүү. Аа. Тийм. Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр чи баг энэний тал дээр Хөгшний энэ тал дээр ажил хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг ганц саад болж байгаа одоо юм болж байгаа сонгуул байна. Сонгуулийн дараа энэ ажлыг эхлэе гэж бодоод байна. Аа за за за. Тий. Чи яа Эйтэй хүүхнүүд. Ажил хийхгүй зүгээр. Жэп тиймэрхүү тий. Тийм байна. За манай ямар баг вүлээ? Сампл гэсэн үг шүү. Сампл. Сампл, сампл нөө. Сампл, сампл багийн ахлагч. Төшкөө. Насал э, хүнийг хэлж байгаа шүү. Сампл маань одоо яаж. Сампл баг. За та юу мэри мэдхгүй таатай байна степ. Тэ юу юм уу энд одоо ингээл эндхийн залуучуудыг хараад байхаар 30 гарцсан, 40 хүрцэн 50 гарцсан 60 хүрцэн байж ич хүүхэд байхгүй найз охинтой мохинтой гээл одоо 60 та хүн 30 гарцсан найз охинтой ч байдаг юм уу 20 гарцсан найз охинтой ч байдаг юм уу байгаал яваад идэв. Тэгээд би бол энийг бас нэг бодлын зөө гэж хараад байгаа бохоггүй. Үнэхээр хүүхэд гаргаж хариуцлага хүлээж чадахгүй бол зүгээр л өөрөө жаргалыг хөөгд явж зөв бохоггүй. Одоо энд нөгөө салалт дээр яригдж байгаа юм бол одоо ер нь хүүхдэл хамгийн хүнд асуудал болж яригдж байгаа шүү дээ. Хүүхэд эцэг үүсч чиж гэдэг юм уу. Одоо тэгэл тийм болохоор гэр бүл төлөвлөлт гэж нэг талаар хүмүүс их ярьж байна. Одоо сексийн боловсрал гэдэг юм уу, нөхөн үрчхэн боловсрал гэдэг юм уу. Тэр тал дээр бас их анхаарах хэрэгтэй юм болов. За тэгэл ер нь хамгийн том юм нь хариуцлага багтаа тэгэл хараад авахгүй бол тэгээд дими ихтнэрээ оролдоо дими л үсттэй тийм ээ. Эрэгтэйч тэр эмэгтэйч тэр одоо ч бас арайч нэг 20 дугаар 100 биш 21 дугаар 100-ны ихэнх үе биш байна. Бэлгэвч гээд юм гарчлаа. Тэ одоо хамгаалах им хэрэгслүүд ч гэдэг юм уу гарчлаа. Одоо тэгэл ер нь наа захын нөгөө нэг өвчин зовлон тусахгүй гэдгээсээ болоод ч юм уу одоо тэгэл тэр чинь янз бүрийн аргаар хамгаалж болж л байна шүү дээ. Тэрийг бодоод өөрийнхөө эрүүл мэндийг бодоод зөөр яг яг зур сална гэж боддгоо юм аа гэхэд мэдээж л хүн нийлэхдээ хизээл бид хоёр саландаа гэж бодож нийлэхдээ гэд ингээд ярангууд бас нэг хэцүү юм нь яг тэр хүмүүс би нэг тийм сонсчихсан л та ярилцлага хүүхэд гаргаад салах хүртлэх хүн энэ амьдрал гоё болж бүтнэ гэж явж байгаа л тэгээд салдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас миний ингэж ярьж байгаа нэг утгагүй болчиход байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэднээс нь мэдээж болгож бүтээн бит хоёр одоо хүүхэдтэй болоод та бүжигнүүлээ хоёлаа ингээл үрд амдрий гэж жагаал тийм болцсон бол одоо бас л хэцүү л штэ. Тэгэхээр одоо би минийгээ эхлээ сайн таньж мэдэх хэрэгтэй юм уу их олон жил үерхэд нөхрөлдөг юм уу яадгийн эсвэл би минийгээ хүлээн зөвшөөрөх ёстой юу гэд ярихаар бас маш олон жил үерхчээд суудаг дээрээ гацаад салцсан хүмүүс зөндөө бах тийм ээ. Аа Тэгэхээр одоо мэдхгүй мянган үгний таглаа гэдэг шиг одоо мэдхгүй гэж хэлчих юм аа юу гэх вэ? Би нэр энийг зүгээр би тусгаалan бодож байгаагүй л дээ. Сая та хоёрын ярьж байгаагаас бодоод бодоход л зүгээр ер нь тэгэл төвшөөгийн хэлж байгаач бас их зөвөл юм бас э, бодож байна л доо. Тэгэхээр мань одоо яг яах юм мэдэхгүй зүгээр дор дороо хариуцлагатай бай гэд хэлчмээр л санагдчихээн надад бол ер нь Гэхдээ бас нөө яг дэврүүлсдэглээр ингээ хайрлууд дуурлаад окей би хариуцлага үүрнэ гэж явж байгаа хүүхдтэй болоод суусны дараа нөгөө хүүхдээс боломж хэд юм уу амьдралын нөгөө хэм маяг арай жоохон өөр болоод ирсэн чинь ийм юмд би амьдрч чадахгүй нэгэд аль нэг нь бас нэг тийм асуудал гардаг байх магадлалтай тийм үү? Аа. Тийм болохоор бас тэгээд хилчиж болмоор үйтг одоо мань бол нэг тийш нь бол өөртөө хийж мэдэхгүй юм байна. Тэр ер нь бас өөр өөрснөө хариуцлагатай ухамсартай эхлээд урьдчилан бас нөгөө амьдрал зохион гэдэг чинь яг ямар юм байдгийг гэдэг талаар ахмад настай хүнээс ч юм уу аав ээжээсээ ч юм уу бас нэг асууж мэдэж тийм ээ. Аа. Тийм юм бас сонсчл байх л хэрэгтэй байгаад гэж бодож байна л доо. Би ч өөрөө ч асууж масууж байгаагүй л дээ зүгээр ер нь одоо ингээл энэ өвгөнтэй суугаалстаа буужигнуулна л гэж одоо суусан шүү дээ. Би ч бас өөрөө тэгж суусан. Аа. Тийм тэгэхээр одоо яг энэ тал дээр мань одоо өстой юу хэлэх вэ? надтай болоос яхтар ингээл ч тэгээч ч гэсэн юм алгал байна зүгээр. За тэгээ тиймэрхүү байна да өвчлөр өгшөө. Аа бас яарны гаргалгаал олмоор санагдаад байгаа юм тий. Тэгээд ядаж нэг нийгмийн талаас энэ улс төрийн талаас нэг одоо нэг ажил хийдгэл байлгүй л одоо тэр их өөрөө уншиж үзээгүй болохоор бас мэдгүй л байна л да. Манай Монгол ус юу ч хийхгүй нэг бас хийж чадахгүй л байна л да. Өөрөө тэр уушаа цаашаа судалж үзээгүй болохоор яг тодорхой хэмжээнд хийдгэлэх. Гэхдээ бас бүр нэг 10 жил 10 жил байсан болдог бол за бүр нэг 2 дугаар ангийн цаашаа 91 бэлгийн боожилт болоод 16 15 настаас нэг хэлж нэг ихнэр нөхөр ямар байх ёстой гэдэг нэг юм хичээл байнга ордог ч юм уу те ихнэр хүний үүрэг нөхөр хүний үүрэг хүүхэд гэж юу юм ямар хариуцлага хүүрэх ёстой гэдэг хичээл одоо ордог болов мэдхгүй л байна. Тэгээ бас нэг тиймэрхүү нэг юм одоо энэ өстой нэг э, боловсрлын тал дээр ч гэдэг юм бас тиймэрхүү юм оруулж ирвэл бас зүгээр юм шиг санагдаад тийм. Тэгээ саяхан хүртэл би бас нэг найзтайгаа ингээд юу яасан бас э, манай хүн бас сал царинсан л да. Тэгээ дахиад хоёр дахь амьдралаа ингээд зохиохгүй л байсан. Манай хүн халамцсан байсан яасан. Хүний хүүхдийг хайрлаж чадахгүй маа өгшөн гэлтэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь тэгэл одоо би ч бодож миний өгшөнч одоо би ч одоо ийм адгийн найзтай байж байна гэж бодсонгөө тэгээд Тэгээ сохтууны өвөл гэж бодъё доо. Хүүхдүүд ямар буруу байх вэ? Тэр чинь тийм биз дээ. Тэгээ энэ дэлхийд төр төрцөн нь буруу юм уу? Тэгээ чи үнэхээр л ээж нь хайрлангаа суусан л бол тэр хүүхдүүд ямар буруу байх вэ? Тэгэл жоох энэ 7 хоног бас нэг жоох иймэрхүү сэдв жоох эморлоо бодлоо. Аа Тий, темирхүү байна да. Аа би зүү ч юм аа. Бас ядаргаатай сэдв юм аа. Хөгшөрт тусан одоо нийгмийн нийгмийн одоо том том сэдвүүдийг санаа зовж байдаг. Өмнө нь бол ямар хоол идэх вэ гэж санаа зовж байсан. <laughs> Одоо бол ингээд хаамаагүй ингээд юм санаа зовж явуулсан шүү. За тэгэл тэр чил одоо нэр дэвших ойртож байгааг л шинж тэмдэг гэдэг байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ нэр дэвшиж байгаа нөхдөд чи бидний бүх юмд санаа зовдөг юм аа да янз нь. Одоо тэгтээ нөгөө бас жоо ингээд ухаан суугаад хөглөөд байна уу энэ хитэн нэр дэвшигч мөвшигч одоо энэ Facebook social мошлоор ингээд зураг ахир миний бүр пас бүр идэх юм бүр <laughs> тэрэнд нь одоо хүмүүс хуурддаг болов хуурдахгүй туул мугал төрцөн чи унаг мунаг төрцөн чи хажууд нь зураг мөрөг ахуулаад ёо би бүр ингээд харахаар бүр ингээд баас өрөөд байсан. Хүний хүмүүс чи ямар хэцүү бэ те. Би яаж л одоо тэр одоо маркетингийн баг магт нь одоо байсан бол одоо аха одоо болоо гэж хэлэх байсан нэр. Миний өгшөө болоо гэж байна. Тэ одоо ингэж маркетинг хийхгүй аха наач одоо арай энэ чинь арай өөр юмар хийлтэй унаг тавьцаа бор нутагтаа ирсэн чинь нөгөө морин унгалсан бах уу тэгээд баг тэр хүн одоо тэр нутгийг хөгжүүлэх юм бах уу одоо тэгээд тэрэнд хамгийн гол нь хуурдаад байгаа юм биш үсттэй л гэж хэлмээр хуурддгүй үсттэй хууртнаа хуурт шүү хуурт хуу хуурт хуу нуурт нуурт нуурт яа монох хөргөлдөх хүн байна гэдэг үү тий хууртлгүй яах вэ бурхан минь үгүй чи бодлоо за хамгийн амар нь би бүр тэгж бодоод байгаа байхгүй одоо дөлгөөний өтөр чинь Бараг сүүлийн 3 сар машин хүмүүст өгчлөө штэ. Одоо тэр Facebook-ийн пэйжээр бол За тэгээ завсраар нь хит хит iPhone өгөөд байгаа байхгүй юу? Аа за. Одоо тиймд л хууртаал одоо наача Монголын тэргүүн баян од жаргалч сар болгон хүнд машин өгөхгүй байх чинь бит хоёрыг өгнө гэдэгт итгээд л ингээл ингээл шеэрлээд ингээд байгаа улсууд чинь тэр улсуудын намайг хөгжүүл чинь намайг мөнгөтэй болов чинь чамааг тгийштэй гэж улаан цайм нүрээрээ хилээд байгаа зург нь туурдж байгаа хүн чинь нүрээрээ нүдрүү нь хараа хилээд байгаа хүнд чи итгэлгүй яах вэ тий. Тийм. Одоо тэр ямаанд 20 мянган төгрөг өгөн мөн гэдэг бол хүн хилээгүй зүгээр л ингээд фэйсбүүкийн сенсац л үстэй. Нэг улс төрч тэгээ хилцсэн юм уу? Хилээд нөгөө хуулийнхын төсөл бүслийг гаргаад тэгээд батлуулаад яваад штэ. Үгүй Ямар хаашаа зэ хүмүүс үйт юм бэ ч одоо. За энэ дууралж яхаар ямаа тийж өгшөө. Хэдий ямаа аав. Тэрэнд ингээд итгээд байгаа хүмүүс одоо байгаа юм шүү дээ хараа. Би одоо энэ харин юугаар энэ сонгуулийн сая ингээд одоо сурчлагаа эхэлж штэ. Эндээс би харин нэг юм айгүй ашигтай юм боллоо гэд хараадах юм. За. Яасан гэсэн чинь маш олон статистик гарч ирдэг юм байна шүү яг сонгуулийн ямар урд нь нөгөө хайгаад олддгүй хүмүүсийн мэддгүү та нар яг нарийн арах юм бол ийм статистикуудыг ер нь их ярьж шүү хүмүүс. За одоо энэ жил манай мал төлөлт одоо тэдэн хувиар өсөөд тэдэн оныхтой харьцуулахад тэд байна. Би одоо очиж ахаад нэг хэдэн мал хийлтүүлэн маягийн юм яриа л. Одоо жишээ нь ингээд энэ жил гэр бүлийн одоо би эмэгтэйчүүд хүүхдүүдэд хамгаална. Гэр бүлийн салалт 2020 оны байдлаар тэдэн сар хүртэлгээд одоо өөрийнхөө ярьж байгаа тэр 5 сард ярьсанд орсон бол 5 сар хүртэлх судалгаа байгаа байхгүй. Энд чинь аюу зүг юм бас болчихчл байгаа юм бол нэг талаараа тэр үед чинь зайлгүй нөгөө өөрийнхөө зайлгүй мэдээлэл авах <laughs> байсаа. За өөр сон сайх юу? За өөр юм. Манайх нэг гоё болооч яас. Одоо бүх бодороо сүүл рүү нэг төвч байгаа хүмүүнийг зайлгүй мэдээлэл гэж ярьсан. <laughs> дэлхийгээс дайлуулах чинь үгүй. Нэр чинь тийм статистикууд айгүйх гардаг болсон юм ба шүү дээ. Хүмүүс ер нь их ярьдаг юм байна. Айгүй нөө статистик шинжилгдээд идэв юм уу? Тэгэхээр одоо судлаачдад юм уу оюутнуудад бас айгүй хэрэгтэй юм болж ин доо л гэж би бодсон бас тэр яг хөө судлаа ялж байгааг сонсохгүй ч гэсэн эдийн статистикийг тэмдэглээд авал цаадуул ч нөгөө сүүлд нь сэтгүүл чинь ухаад үдчихэж магадгүй гэдээ бас баргууд нь хийж байгаа л да статистик энтриг болвол тий. Тэгээд энэ тиймэрхүү л байна да. Тэгээ би боддё. Борооны дарга мөг шиг гинт мангар олон контент бүтээгчнэр гараад ирсэн. Тэгээд одоо энэ сонгуулийн дараа бол эдний бол миний харж байгаагаар бараг 50% нь бол алга болно. Тэгэх байх уу гэж. Одоо ч жинхэнэ кэш мони бол юу лээ мөнгө хийхээ чи юу гэдэг үлээ. Тэгээд би тэр контент бүтээж байгаа яг энэ сонгуул зориулж контент бүтээж байгаа энэ уран бүтээлчдийг зүгээр л хэлмээр энэ та нар бол өөрсдийгөө одоо энэ цаг мөчөөс бити уран бүтээлч гэж хэлээ. Та нар бол зүгээр те нөгөө мөнгө далаахаар гарч ирдэг. А мөнгө байхгүй бол далд ордог. Та нар бол уран бүтээлч төшөө урлагийг та нар бол зүгээр гутааг гутаалтыг бүтээгчд юм аа. Ийм бүр хогийн гарууд юм аа л гэж би бол хэлмээр байна. Ямар ч үед хэрвээ уран бүтээлч бол уран бүтээлэл хийгээ явчих. А тэрнээс биш за одоо яг мөнгө хийн гэд ингээд нэг сонгуулийн холбогдлолтой шинэ контентууд онлайн дээр хийгээл те. Тэгэл ингээд утгагүй санагдсан. Би бол одоо ингээд хараал байгаа байхгүй. Тэгээд хэрвээ тэр усууд надтай хамтрыг бол уучлаарай надад битээ тийм санал тавиараа Тэ? Аа. Яг зөв. Би таартай хамтрахгүй гэдгээ зүгээр гуйгаагүй ах чи ихлэ хэлчихэл гэж хэлмээр. Yeah, that's right. Тэ. Манай ингээл орсоос хэлээрээ тэгээд Яа зэ өөр тэгээд хоёроор минь сонь сайх. Сэтгэл сэтгэл хөдлөхөөр л ингээ орсоор ирчих юм байна шүү дээ. Да. Өш нөгөө хоёрын маань онгоц юу болж гэнэ өгшин цаашаа наашаа бас яриа л байгаа. Ээ бүтэхгүй байлаа гэсэн. Аа. Одоо бол YouTube-ийг юу яасан шүү дээ. Эвлэрсэн гэж юу? Юу нөхцөл байдалтайгаа бол эвлэрсэн шүү дээ. Сайн 5 сард чи сэтгэл хөөрлөөр зүгээр явна инээд дэр нэгсэн одоо бол худлаа төө дургуур гэдэг л эндээ ч үлдчихдэг юм. Тэгээ бүр болохгүй Трамп ах руу нэг захиа бичээ да. Нөө энд байгаа монголчууд бичсэн шүү дээ нөгөө нүүб мүү бүр бичээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол Оо за. Одоо ер нь нөгөө буурал орны Африк, Мафрикч байна уу? Одоо тийм улс орнууд чи бүгд ард иргэдэд татаад уусчлаа шүү дээ. Ер нь бол Оо за за. Тий, тэгэхээр яг хуу монголчууд, монголууд бол ерөөхдөө бол айгуу тэр таталт нь айгуу баг байгаа юм байна. Аа. Бусд орнтой харьцуулбал тий, бусд орнтой харьцуулбал бол айгуу баг байгаа юм байна. Аа Тэгэл яг энд нөгөө юунд гацсан монголчууд гадаадд гацсан монголчууд гэх групп байгаа. Тэн дээр бол хүмүүс бол ерөнхийдөө нүүб рүү захаа бичиж гин. За ингээд хүний ихэнд таалдж гин те. Эний тэрийгэл яарч л байгаа юм л та. Тэгэл яг цаана байгаа монголчууд нь өртөл тэгэл бас айгу хэцүүгээр хүлээж аваад байна шүү дээ. Бараг л та нар өвчин авчирж гин. Яг авчирч л байгаа л да. Тэгтэл эн чинь бас тэгээ хоёр талтай л энэ дөө энийг ярихаар одоо бас нөгөө хэд монголчууд нь барь жижиг гэдэг юм гэдэг ядаргаатай. Тэгэл одоо нэг э, тэг корона дусцсан хүмүүсээ хүртэл нэг ингээл нэг доогцсан хүн шиг л те. Бараг л тэр ингээд коронатой хүнийг ингээ харах юм бол корона дусчих юм шиг бодоод байгаа байхгүй хүмүүс те. Жид угаасаа л эн чинь ханиад штэ. Ханиадны л нэг төрөл штэ. Тийм биз дээ. Миний ихнэр ханиадтай хол би ч гэсэн ханиад төрөхгүй явж болтгол үсттэй. Тийм. Тэрийг ингээд ойлгохгүй бараг л корона нэг орж ирэл ерөөсөө Монголын хөрсөн дээр ингээд гიშгэл юм бол монголчууд тэр даяа коронавирус нь л гიშгэл ингээд нэг санин хуулга яваад идэх юм уу яад юм одоо би одоо сүултээ бухимдах чи энэ энийг юу ярихаар одоо бухимддаг болчиход байна. За за за тэгвэл энийг болъё. За нэг юм хэлчихв би. За. За тэг чи нэг янз юм хэлэтгэе тогтноснаас 19 оны эцсийн байдлаар Монгол улсад 286 тохиолдол бүртгэгдэж 46 хүн асурсан байгаа гэсэн шүү. Дохоор. Тийм 286 хүн 19 оны байдлаар шүү дээ. Дээр би нэг бодож исэн багхгүй нэрээ дохнох юу болсон юм бол одоо бас хинч яриха болчих те энэ бас нэр болгоомжтой байх л хамгийн том энэ ч одоо ямар ч хэмжлэгээгүй их л болгоомжтой байх хэвэл энэ шиг юм санагдаад идэгний нэг хэсэг гарч их хүчээ авч байгаа л одоо тэгэл чимээгүй эн чинь тэгээд нэг хүний ард э, гурван хавдагч байдаг гэдэг үлээ юу гэдэг үлээ би нөгөө хичээлээ мартчихж байгаа бас хичээл дээр зааж ирсэн явуулна. Тэгж мэгээл айгүй уртстай тархдаг энэ төр зарим хүн тээвэрлэгч байдаг хичээлүүд ийм юм юм байт. Одоо тэгээд яг 20 оны судалгаа мэдчихэж байгаа хүн байвал нэрээ комментээр бас биччихээрээ хүмүүс харжийг бид нар бас энийг ийм аюултай зүйлсүүдийг бол бид нар баг мартахгүй байж байгаа хэрэгтэй хинч тохиолдож болно. Зөвхөн нэг л удаагийн тавдлаар гэж юм уу цусаар байж болж юм тэр чинь те ихээс урагт гээд гурван замаар л дамждаг гэдэг штеп. Бэлгийн замаар цусаар тэр чинь нөгөө нэг имлэг дээр очиод одоо тогтоонд ямар нэг үйлчилгээ үзүүлсэн ч юм уу тийм шифризийг ахиж хэрэглэснээс болж тусчиж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ч заавал докторсон хүн болгоно нөгөө нэг секс хийж байгаа л бие үнэлэгч аваал тэгэл тусчиж байгаа бол биш юм байна л да сая бас сайхан юм гаргаж ирлээ өгш. Энийг бас би нэр ярих юмсан л гэж бодож ирсэн. Энийг бид нар хизээш мартаж болохгүй. Энэ юусоо байн хажуудахгүй явж байгаа тий. Тийм юм аюултай юмнаас бас өөрсдөө хамгаалъя гэх үү юу гэх вэ? Тий. Тэгэл яг энийг ингээл хардаа бодгоор ингээл манай улс төрчид оо иймэрхүү сайхан сэдв корона гэдэг сайхан сэдв гараад ирлээ энийг сайхан улс төржүүлээ те одоо кок авъя гэдэг байдлаар л үзээд байгаа хгүй. Тэгэхгүй одоо энэ Монгол байгаа тэмбүүгээ харалтаа. Бүүр ингээд толгой тоон ингээд алдагдцсан. Тэрийг тэгээд усаас цаанаас нь тэр тоог нь нуудаг. Тийм гэжтэй. Бүр тэмбүү бол Монголд бол зүгээр ингээд манай хид хид эмч найз нар байна л да. За онцгой зарлал хуралдаж юм л юм. Тэгэл тоо бүр ингээд бүр дийлгэ боллоо. Тэгээ яагаад та нар зарлахгүй байна? Дээрээс зарлуулахгүй байна гэл ингээд айгүй олон юм ярьж байгаа. Тэр яг зүгээр бас л тэл юм болгоныг л уус зуртай ингээл холбоол утгаал ингээл яг үнээл за яг манай гэр бүлийн хувьд гэх юм бол ер нь бол нөхцөл байдал гайгүй бас энд 3 жил амьдэрсэн болохоор бас нэг аргаа олоод ингээ байгаад байгаа юм байна. Энд аяллаар ирсэн нөхдүүдээ аваа тээ гэж хэлсэн байна. Яа. Төвшөө чи өөр дээр ингээд нэг ингээд тавиад үзтээ те чи зүгээр нэг нэлээ сан үзгээд нэг ирсэн хүн одоо 3 4 сар ингээ Америкт айл толгоо хорогдоод ажил байхгүй байна гэж төсөөлөл үздэг бүр амар үздэг. Тэг яаж яг гэр бүлээрээ мартагдахааргүй юм болчих юм байна. Тийм чи бүр ингээд яаж чадахгүй шүү дээ. Явъя явчихдаггүй тэгэл одоо 3 4 сар айлт одоо ингээд төсөөлөгдөхгүй нэ. Одоо ядарч тэр хүмүүс хүмүүсээ ингээд аваад нэг. Тэгэхгүй юм. Тэгэхээр энийг ярих бухимдаад байгаа юм. Болиг. Бүгд За за окей. Тэгээ энийг сонсох ёстой хүмүүс нь сонсож байгаа бах уу тэгээд. <clears throat> Тэгээ эдгэр маань одоохондоо бас тэдрээс илүү нөгөө өөрсдөө дахин гарчих гад тэр нь их чухал байгаад байгаа учраас тэгээд. За тийм байна да. За өнөөдөр ингээд өө айл эдийн цаг маань нэлээ явсан байдгийн. За тэгээ өнөөдөр ингээд бас хит хитээ сэдв сөхөж ярьлаа. Бас бонуснаас хэд хэдийн юм ярьлаа. Тэгээ та бүхэн бас үзэл бодлоо энэ дээр сайхан илэрхийлээрэй. Бид гурав бол та бүхнээ сонсож байгаа та бүхнээс бол ерөөсөө цаашаа шеэр хийгээч хуваалцаач гэж нэхээгүй. Зүгээр л бид гурвын сөгсөн сэдвээр саналаа хэлээч л гэдэг имийг л хүсдэг байгаа. Тэ. Тэгэхэд л хангалттай өөр юм байхгүй. Бид гурвын зорилго бол нэг хүмүүст түгээгээ шеэрлэх шаардлага байхгүй. Зүгээр энэ сэдвээр олуулаа ярилцъя. Олуулаа санал бодлоо хэлье. Бид гурвын сөгсөн сэдвээр Тэгэхэд энэчнээс унссан улсууд нь сонссон улсууд нь гаргалгаагаа олж авгээл гээд байгаа. Юусе ийм л зоригтой байна. За ингээд дуусгав. Захирал шиг хэллээ дээ. Найруулагч шиг хэллээ. За ингээд дуусгав. Юу гэж дуусгав дуусгав дуусгав. За ингээд дараагийн ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг маань сайхан уулзцаая. За баярлалаа. За баярлалаа. Bye.